Good morning, everyone. Good morning. Okay. Uh, क्लासेसमा हामीले फिजिकल क्लासमा के के च्याप्टर्सहरू डिल गरे होला ठिक छ यो जुन थोरै जुन टाइम यो बिचमा मैले लिइराखेको छु तपाईँहरूको क्लास चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम फ्रुटफुल बनाऊ त्यसलाई फिजिकल क्लास जस्तै सिधा बस्ने कपी कलम लिने भनेको कुरालाई टिप्ने ठिक छ कुरा र मसँग इन्टरेक्सन गर्ने है मेसेजको थ्रु ल ल एकदम फिजिकल क्लास जस्तै फिलिङ हुनु पऱ्यो ढाँड सिधा गरेर पढ्ने है त नमस्ते नमस्ते सुरेश नमस्ते ओके मैले फिजिकल <coughs> क्लासमा मलाई लाग्छ डिफ्रेन्ट ब्याचेसमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सायद मैले कुनैमा फिजियोलोजी सकाएको थियो होला कुनैमा जेनेटिक्स सकाएको थियो होला हो सुप्रियाले सर जेनेटिक्स भन्दैछ तर मलाई लाग्छ कति केही क्लासमा मैले जेनेटिक्स पनि सकाएको थियो होला हो आज आह्वान ओके ठिक छ म तिमीहरूको मेसेज रिड पनि गर्दैछु र म कुरा पनि गरौँला ठिक तिम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट जस्तो मैले मलाई लाग्छ कुनै कुनै च्याप्टर्समा मैले कुनै कुनै क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूको बायोडाइभर्सिटी पनि सायद गरेको थियो होला ओके नेलिसाले हाम्रोमा गरेको थियो सर भन्छ ओके लिसन सो सबैलाई हुने गरी जुन च्याप्टर तिमीहरूको टट भएको छैन क्लासेसमा the very fundamental of biology ठिक I start with the cell structure हुन्छ साइटोलोजीलाई सुरुवात गरौँ भनेको सेल बायोलोजीलाई कुरा गरौँ तपाईँको साइटोलोजी र जेनेटिक्सबाट मात्रै टुवेल्भ मार्क्स छ याद छ मैले सधैँ भन्दै गर्दै गरेको छु तिमीहरूलाई कि एन्ट्रान्समा it's not about knowing extra भ्याकेन्जा थिङ्स ओके ठुलो कुरा जान्नुभन्दा पनि सबै कुरा जान्नु महत्त्वपूर्ण हो म जहिले पनि याद छ क्लासमा भनिराखेका हुन्थेँ होइन सो लिसन <coughs> यो बेसिक्स कुराहरू जुन सेलको स्ट्रक्चर्समा तिमीले जान्नुपर्ने छ त्यसलाई म राख्दै गर्छु र अनि मैले सेल भ्यालेजबाट सुरुवात गरेँ है त जुम युजरले लगातार जेनेटिक्स भन्दैछ मैले कतिपय क्लासमा जेनेटिक्स गरेको थिएँ क्या भए त्यही भएर साइकोलोजी गर्दै जाउँ न पछि लास्टमा जेनेटिक्सको पनि केही ट्रिक्सहरू लास्ट लास्ट क्लासमा गरौँला नि त बरु हुन्छ so saying all that all start the class will that be okay हुन्छ है ल मजाले पढ्ने अब ल ओके ल हुन त सेल बायोलोजी भनेर मैले यहाँ शब्द लेखिराख्दा पनि तिमीले फिजियोलोजी र जेनेटिक्स अथवा हामीले जुन क्लासमा फिजियोलोजी र जुन जेनेटिक्स पढेको थियौँ त्यो पनि सेल बायोलोजीकै पार्ट हो सेल बायोलोजीकै पार्ट सेल बायोलोजीमा हामीले तिनवटा डिस्टिङ कुरा पढ्नेवाला छौँ एउटा सेलको स्ट्रक्चरसँग डिल गर्ने द्याट इज साइटोलोजी अर्को भनेको त्यो सेलको स्ट्रक्चर्सले के कस्तो एक्टिभिटी सेलमा गर्छ दिस इज फिजियोलोजी र त्यो एक्टिभिटीलाई न्युक्लियसको लेभलबाट कसरी कन्ट्रोल गर्ने that is the genetics cytology physiology र जेनेटिक्स यो तिनटै कुरा पढिराख्दाखेरि यो टक अबाउट के त cell biology so cell biology भित्रैकै कुरा हो साइटोलोजी फिजियोलोजी र जेनेटिक्स त्यसरी यो साइटोलोजी भने के त त्यसो भए साइटोलोजी र सेल बायोलोजीमा तपाईँले सेल बायोलोजीभित्र साइटोलोजीलाई कुरा गर्नुभयो फिजियोलोजी मैले जेनेटिक्स भने यदि तपाईँले साइटोलोजीलाई मात्रै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने जुन हामी डिल गर्नेवाला छौँ केयरफुली सुन्नुहोस् है बा when you talk about cytology यो साइटोलोजी भन्ने जुन शब्द छ मैले बार बार भन्दै आएको छु साइन्टिस्टको नाम जति म क्लासमा लेखाउँछु त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ हामी अब पुरै कुरा पढ्छ तिमीहरूले एउटा साइन्टिस्टको नाम सोधिदिन्छ अनि त्यो बिर्सिन्छ लफडा हुन्छ यो साइटोलोजी भन्ने शब्द जुन छ this was given by the scientist name as Hertwig है उहाँले लेखेको जुन बुक थियो that is cell and tissue भन्ने उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको थियो त्यसमा उहाँले एउटा वर्ड युज गरेको थियो साइकोलोजी आई होप मेरो बोर्ड क्लियर छ सबैलाई म थोरै यता टिल्ट पनि गर्छु ओके बोर्ड क्लियर सही मेरो साई साई ओके गुड मैले के भनेको त यो हार्ट विक भन्ने साइन्टिस्टले साइटोलोजी भन्ने शब्द युज गरेको थियो टर्म युज गरेको थियो है in his book colour cell and tissue जब तिमीले साइटोलोजीको कुरा गर्छौ है the word cytology actually denotes the study of of the form, structure, and composition of the cell एकदमै फन्डामेन्टल जिरोबाट म सुरुवात गर्दैछु र जहाँसम्म पुग्नु छ म पुगौँला जुम आउट गरिदिने ठिकै छ त तिम्रो त्यहाँ तिम्रो स्लाइड चाहिँ के अरे के भन्छ तिम्रोमा रिभ उ गर न भाइ त्यो जुम गर नि तिमीले है ठिकै देख्छ होला मलाई चाहिँ बोर्ड क्लियरै देखेको छ लेसन मैले के भने when you about the study of form structure structure, and of of as seen in microscope. This is what call as the cytology एघार क्लासमा तपाईँले सेलको स्ट्रक्चर पढ्नु भएको थियो एघार क्लासमा याद छ प्र्याक्टिकल कपीमा सबभन्दा पहिलो फोटो नै माइक्रोस्कोप बनाउनु भएको थियो माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि microscope is the main tool to study the structure of the cell माइक्रोस्कोपमा सेललाई हेर्दाखेरि सेल कस्तो देख्छ सेल वाल कस्तो देख्छ सेल मेम्ब्रेन कस्तो देख्छ माइटोकोन्डिया क्लोरोप्लास्ट त्यसको इन्टरनल अर्गनाइजेसन कस्तो देख्छ सेलको फर्म कस्तो देख्छ तिमी त्यो पढिराखेको छ भने यो स्टार्टिङ के केरेवा साइटोलोजी राइट यदि तपाईँले त्यो सेलभित्रको स्ट्रक्चरको फङ्सन के हो त्यसको फिजियोलोजी के हो जस्तै क्लोरोप्लास्टको स्ट्रक्चर तिमीले एघार क्लासमा पढाएको थियौँ र क्लोरोप्लास्टको फिजियोलोजी भनेको फोटोसिन्थेसिस हामीले बाह्र क्लासमा पढाएको थियौँ माइटोकोन्डियाको स्ट्रक्चर हामीले एघार क्लासमा हेऱ्यौँ mitochondria is related to the process respiration हामीले बाह्रमा पढ्यौँ त्यसको फिजियोलोजी निक्लियसको स्ट्रक्चर हामीले एघार क्लासमा हेऱ्यौँ निक्लियसले सेलको एक्टिभिटीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ पुरै जेनेटिक्स हामी कहाँ पढ्यौँ बाह्र क्लासमा पढ्यौँ भनेको मतलब तपाईँले साइटोलोजी फिजियोलोजी र जेनेटिक्स कलेक्टिभली स्टडी गर्दाखेरि सेल बायोलोजी भयो cytology deals with study of form structure र composition of the cell cell कस्तो देख्छ त्यो मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो कुरा गरे हो त साइटोलोजीको कुरा गरे हुन्छ हुन्छ रोशनी हुन्छ त्यो पनि गराउनु र मैले कुनै च्याप्टर कुनै कुनै क्लासमा मैले जेनेटिक्स सकाएको थिएँ फिजिकल जेनेटिक्स त्यही भएर रिपिट नहोस् भनेर यो साइकोलोजिजम साइकोलोजीबाट सुरुवात गरे यो चाहिँ कुनै पनि क्लासमा भएको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई नेक्स्ट यो सेलको स्ट्रक्चर्सको बारे कुरा गर्दाखेरि एउटा सानो क्वेसनबाट म सुरुवात गर्छु है एकदम बेसिक्स कुरा गर्दै जाउँ र कुराहरू झन् क्लियर हुँदै जान्छ एउटा कुरा अझ मैले यहाँनिर मेन्सन गर्छु भए हामीले सेलको स्ट्रक्चर्सको कुरा गर्ने बेलामा मैले सेलको स्ट्रक्चर्सको कुरा गर्ने बेलामा त्यो स्ट्रक्चरसँग related biomolecules biomolecules refers to the molecules related to what the cell जस्तै मैले तपाईँले सोधेँ कि सेल वालको मेजर कम्पोजिसन के हो what is cell wall made up of can you somebody reply me is that made up of lipid or proteins what is the major composition of cell wall lipid or protein छिटो कसैले म्यासेज गरेर त मलाई छिटो गरिदियो लिपिड कि प्रोटिन अच्छा मानवले भन्छ सर सेलुलोज सुबोधले भन्छ लिपिड न त लिपिड न त protein the major composition is carbohydrate फेरि नितेशले लिपोप्रोटिन भन्छ भन्नुको को मतलब के भन्दाखेरि यदि मैले कार्बोहाइड्रेट जान्दैन मैले सेलुलो जान्दैन त म सेलवल थोरै बुझ्छु जब मैले सेल मेम्ब्रेनको कुरा जान्नु छ भने if I need to know about the physiology of the cell membrane my the structure of the cell membrane knowing how the cell membrane acts as the main barrier of the cell the selectively permeability of the cell membrane हामीले यदि बुझ्नु छ भने I need to know about what is lipid and what is protein what is the nature of lipid त्यही भएर सेलको स्ट्रक्चर पढ्ने कुरामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन तिमीले मिस गर हामीले मिस मैले मिस गर्दैन होला द्याट इज बायोमोलिकुल सँगसँगै बायोमोलिकुल पनि गर्दै जाउँला जस्तै कार्बोहाइड्रेट पढ्ने क्रममा चाहिँ म ठ्याक्कै त्यहाँ के अरे के भन्छ कार्बोहाइड्रेटको बारे अलिकति संक्षिप्तमा कुरा गरिदिन्छु जति तपाईँलाई सेलको स्ट्रक्चर बुझ्न जानुपर्ने हुन्छ मैले ठ्याक्कै सेल मेम्ब्रेन पढाउने क्रममा मैले लिपिडको कुरा गरिदिन्छु लिपिडको स्ट्रक्चरको बारे कुरा गरिदिन्छु will that be okay everyone हुन्छ नि है लिसन त मैले एउटा सानो क्वेसनबाट सुरुवात गरेँ very simple question I think you won't be confuse तर भए पनि if I'm writing like which of the following okay is the smallest organism मैले के केही नाम लेख्छु यहाँ तल तपाईँले छुट्याउनु एकदम सजिलो क्वेसनबाट सुरुवात गरेँ कुन चाहिँ स्मलेस्ट अर्ग्यानिजम हो भनेर ल अप्सन मैले लेखेँ भिरियोन ल अर्को शब्द लेखेँ भिडियोइड अप्सन सी मैले लेखेँ E coli do remember E coli a comment cell in human gut human इन्टेस्टाइनमा एउटा कमेन्ट सेलको फर्ममा भएको ब्याक्टेरिया र र सपोज मैले यहाँ डीमा लेखेँ mycoplasma which of the following is the smallest organism okay suresh okay kati ko dimag gai rakhya hola viryon athwa viroids haru ma if you ah sanskriti le mal answer bhani saknu bhayo viryon bhanera and that's not the answer even not viroid okay nelisa good the answer should be yes galaxy nares bhanera has a tian okay the answer is mycoplasma sir you kina bhanna look at this viruses are not the organism पहिलो कुरा जब हामीले भाइरसेसको कुरा गर्छौँ त्यसको पक्का पनि त्यसको साइज ब्याक्टेरियाभन्दा पनि धेरै सानो छ तर त्यो अर्ग्यानिजम नै होइन nothing can be called as living organism unless and until it's constituent is made up of cell जबसम्म सेलले बनेको छैन भए त्यसलाई हामीले लिभिङ अर्ग्यानिजम भन्न मिल्दैन viruses are not the organism यदि हामीले अर्ग्यानिजमको कुरा यदि गऱ्यौँ भने we start from bacteria the primitive form of organism that is a bacterial cell सेलले भन्नुपर्ने हो लाइफ केवल एक्जिस्ट गर्छ कहाँनिर सेलमा सेलभन्दा बाहिर लाइफ एक्जिस्ट गर्दैन भए हामीले टु थ्री क्लासदेखि नै पढाएको cell is the structural functional unit of life भनेर the basic fundamental unit of life सेलको बिना लाइफै पोसिबल छैन viruses are not a cell is that okay sir यो भाइरस र भिरियोनमा फरक छ र listen यदि तुमने विरियोन को पूरा गर्यो भने if you talk about virion my dear it is a completely assembled virus म यहाँ लेख्छु सानसानो कुराहरू हेर्दै जाउँ टिप्दै जाउँ this is completely assembled virus outside the host outside the host कुराकानी गर्दै जाउँला अझ डिस्टिङ हुँदै जान्छु मैले जिरोबाट सुरुवात गरेर एकदम फन्डामेन्टलबाट सुरुवात गरेर एकदम धैर्यको साथ एक्टिभ भएर घरमा बसेर सुनिराख्ने मेरो कुरालाई ठिक छ मैले अघि नै भनिसकेँ कपी लिने पेन लिने र सबै कुरालाई कपी गर्ने ओके मैले के भने it is a completely assembled virus outside the host if remember virus is an obligate parasite सेलभन्दा बाहिर त्यसको कुनै मिनिङै छैन त्यसको अस्तित्व नै छैन एउटा कम्प्लिटली असेम्बल्ड भाइरस जब मैले कुरा गर्छु भाइरसलाई तपाईँले न्युक्लियो प्रोटिनस पार्टिकल भनेर पढेको छु Viruses are made up of protein, the genetic material, DNA and RNA भनौँ कि डिएनए अर आरएनए भाइरनको भाइरसको केसमा डिएनए अर आरएनए भनौँ कि DNA and RNA Subodh very good DNA or RNA दुवै हुँदैन भाइरसमा whether it is a DNA virus whether it is a RNA virus र जुन प्रोटिनको जुन कोड छ त्यसलाई तिमीले क्याप्सिड भनेर पढेको छौ तर एउटा कम्प्लिटली असेम्बल्ड भाइरस जसमा जेनेटिक मेटेरियल छ उसको डिएनए अथवा आरएनए छ र प्रोटिनको कभरिङ छ तर होस्टभन्दा बाहिर छ भने त्यसलाई अब त्यो होस्टभन्दा बाहिर हुँदाखेरि त्यसलाई के भन्ने एक्टिभ भनौँ कि इनएक्टिभ फर्म भनौँ इनएक्टिभ भनौँ नि त हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भेरियोन भन्छौँ इज द्याट ओके भेरियन भन्छौँ ल बाबु ल अँ सम्राट म भनौँ ल बा हेर अझ मैले जब भिरोइड्सको कुरा if you remember viroids viroids भनेर Have you heard about this word यो वर्ड सुनेको छ भिरियोइड्स भनेर it is an infectious RNA particle. It is not even having the protein code. Prasanna. If it is not, it, it is even not having having the protein code. Okay? It is just the infectious RNA particle तर त्यसले इन्फेक्सन कसरी कज गर्छ इट्स नट भेरी क्लियर त्यहाँ प्रोटिनै एब्सेन्ट छ जसरी भाइरसमा हामीले जेनेटिक मेटेरियल आरएनए अथवा डिएनए र प्रोटिन कोड हेर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ केवल के छ भन्दाखेरि आरएनए छ इज द्याट ओके र प्रोटिन कोड पनि छैन and that is infectious agent यसले केही डिजिजहरू प्लान्टमा कज गरेको देखाएको छ ध्यान दिनुहोस् है एनिमलमा अथवा चाहिँ ह्युमन्समा यो भिरियोसहरूले कुनै स्पेसिफिक डिजिज कज गरेको रेकर्ड गरिएको छैन so the viroids are the infectious RNA particle even smaller than the virion even smaller than the virion the viroids they are the infectious RNA particle, okay, causing some kind of disorder, just the potato spindle tuber disease, one of the two potato mounts. Okay, away, right? Listen, uh, more bunch while about proton bunch. I'm money. I like a video is good. It is infectious RNA particle. It is just a RNA particle, it is not having protein coat as well. Protein coat from China, it's यदि हामीले ब्याक्टेरियाको कुरा गर्छौँ we are talking about prokaryotic cell right सबैलाई राम्ररी सुने भयो ब्याक्टेरियाको सेलमा ब्याक्टेरियल सेल्सलाई अथवा प्रोकारिटिक सेल्सलाई यदि हेऱ्यो भने प्रोक्यारेटिक सेल्समा जेनरली सेल वाल हुन्छ कि हुँदैन can reply generally cell wall हुन्छ कि हुँदैन एन्ड द एन्सर इज हुन्छ हुन्छ हुन्छ मोस्ट अफ द ब्याक्टेरियल सेल्समा सेल वाल हुन्छ राइट बाबु now this is a bacterial cell mycoplasma that lack cell wall यदि हामीले माइक्रोप्लाज्माको कुरा गर्दाखेरि they are the bacterial cells they are the prokaryotic cell but they lack cell wall they lack cell wall otherwise generally bacterial सेल्समा सेल वाल हुन्छ यदि हामीले यो माइक्रोप्लाज्माको साइजलाई यदि हेऱ्यो भने ब्याक्टेरियल सेल्सहरूमा भनेको प्रोकारेटिक सेल्सहरूको अमङ यदि हेऱ्यो भने सबभन्दा एकदमै कम साइज भएको ब्याक्टेरियल सेल्स भनेको माइक्रोप्लाज्मा हो कम साइज भनेको प्लाज्मा यसको साइज भनेको जेनरली तिम्रो हेर त यो जिरो पोइन्ट वान माइक्रोमिटरदेखि जिरो पोइन्ट फाइभ माइक्रोमिटरको रेन्जमा हुन्छ होला यो एकदमै कम त यदि तपाईँले स्मलेस्ट ब्याक्टेरियल सेल्सको यदि कुरा गर्यो स्मलेस्ट अर्ग्यानिजमको कुरा गर्यो भने यो सोधा पनि क्वेसन थियो तपाईँले एकचोटि and answer is what mycoplasma radio त पोइन्ट यदि हामीले लिसन है यदि हामीले when you talk about the prokaryotic cells यदि हामीले प्रो नर्मल प्रोक्यारेटिक सेल्सको कुरा यदि गर्यो भने नर्मल प्रोक्यारेटिक सेल्सको यदि हामीले कुरा गऱ्यो भने can you somebody tell me what is the general size of normal prokaryotic cells normal bacterial cells what is the average length यो भनेको तिम्रो हेर त तिनदेखि पाँच माइक्रोमिटरको रेन्जमा आउँछ यसको एभरेज लेन्थ छ क्या कुरा बुझ्दैछौ यदि हामीले युनिसेलुलर एकदम राम्ररी सुन्दै जाउँ है बाबु युनिसेलुलर यु क्यारियट्सको यदि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने मैले टक युनिसेलुलर यु क्यारियट्सहरू यसको रेन्ज भनेको यसको यो सेलको साइजको रेन्ज भनेको वानदेखि हन्ड्रेड माइक्रोमिटरको रेन्जमा आउँछ कुरो बुझ्दैछ कुरो बुझिराखेको छौ हेर त यो यो युनिसेलर क्यारेजको कुरा यदि हामीले गऱ्यौँ ठिक मैले टकबाट हेर त अथवा यसको रेन्ज अझ अझ बढ्यो जस्तै तिमीले केही यु युक्यारेट्सको कुरा गर्यो भने यसको रेन्ज चाहिँ तिम्रो हेर त अलिक वाइडर रेन्जलाई लियो भने थाउजन्डसम्म गर्न मिल्छ भाइ वानदेखि थाउजन्ड माइक्रोमिटरसम्म हुनसक्छ यदि युनिसेलर क्यारेजको कुरा एभरेज रेन्ज भने भन्छ प्रविधि छौ भनेको मतलब यदि हामीले mycoplasma which are the bacterial cells prokaryotic cells यसको एभरेज साइजलाई कुरा गर्ने भने यसको रेन्जमा आउँछ this is considered as the smallest organism viruses are not the organism. ठीक uh, let me begin with another question okay uh, I think that would make many of the things clear uh, एउटा जेनरल क्वेसन अर्कोबाट मैले सुरुवात गरेवा अगेन गरेवा which of the following which of the following structures or components are common to all the types of cells all the types of cells म सेलको स्ट्रक्चरलाई बढी फोकस गर्नेवाला छु अभियसली जब मैले ब्लर भयो एकैछिन है एकैछिन है यो फोकस चेन्ज भयो जस्तो छ एकैछिन एकैछिन just wait wait wait okay आयो है ओके आयो है ओके लिस यो क्यामेराले खोज्यो होला यो फोकस चेन्ज भयो listen which of the following structure are components are common to all the types of cells हामीले सेलको स्ट्रक्चर्सको हिसाबले uh, तिन खालको सेल्सलाई कुरा गरौँला एउटा सबभन्दा primitive form of cell prokaryotic cell एउटा मिजो क्यारियोटिक सेल भनेर तिमीले सुनेको छौ भने र अर्को सबभन्दा advance with well organize nucleus त भनेको के अरे बा यु क्यारियोटिक सेल ठिक let me at some of the option which the following structural components are common to all the types of cells सेलको स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि कुन स्ट्रक्चर्सहरू सबै सेलमा कमन छ अरे अप्सन ए मैले लेखेँ माइटोकन्ड्रिया and plastids ओके बीमा लेखेँ मैले mitochondria and dna एकदम बेसिक्स मैले कन्सेप्टबाट सुरुवात कुरा गर्दैछु है र यस पछाडि म सेलको स्ट्रक्चरमा सुइसी आउँछु के हिस्टोरिकल स्पेक्ट्स अफ सेल डिस्कभरीको पनि कुरा गरौँला mitochondria and DNA DNA and ribosomes र अप्सन बीमा लेखेँ मैले a well organize nucleus a well organized nucleus i do know everyone will tell me the answer okay but still मैले अलिकता कन्सेप्चुअल कुरा सेलको स्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित गर्न खोजेँ okay Sandhya very good okay Robinson Prerana okay good Galaxy D, it's not the D. A well-organized nucleus is not present in prokaryotic cell media. Mitochondria are plastid. are, I'm afraid you can't, you do not find these structures in prokaryotic cells. And it is DNA and ribosomes that is present in all the types of cells. Yes, DNA and the ribosomes. यदि हामीले सेलको स्ट्रक्चर्सको यदि कुरा गर्छौँ भने सबभन्दा प्रिमेटिभ फर्म अफ सेल भनेको ब्याक्टेरियल सेल्स एकैछिन सुन्दै जाउँ है कुरालाई bacterial cells the primitive form of cells जब हामीले ब्याक्टेरियल सेल्सको कुरा गर्छौँ अथवा प्रोक्यारेटिक सेल्सको कुरा गर्छौँ नामै छ प्रो प्रिमेटिभ क्यारियोट भनेको न्युक्लियस प्रो प्रिमेटिभ क्यारियोट भनेको nucleus all the prokaryotic organism अझ एउटा कुरा भन्न मलाई will it be correct if I'm uh, making a statement like all the prokaryotic organisms are unicellular? Will that be correct statement? यदि मैले तपाईँलाई भने कि हरेक प्रोकारेटिक अर्गानिजम चाहिँ युनिसेलुलर हो सुबोधले प्रश्नलाई नो भन्छ एन्ड आन्सर इज यस एकदम करेक्ट स्टेटमेन्ट त बोल्दैछु मैले हरेक prokaryotic organism that unicellular that unicellular माइडिया सबै युनिसेल एउटै सेलले बनाएको हो प्रोक्यारेटिक अर्ग्यानिजमको पहिलो फिचर यहाँ मैले कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा हेर त एउटा एउटै सेलले बन्नु युनिसेलुलर त्यही भएर त मैले भनेको थिएँ फन्डामेन्टल कुराहरू बुझ्न जरुरी छ तिम्रो ठुल्ठुलो कुरा पढ्छौ सानसानो कुरामा कन्फ्युज हुन्छ क्वेसन सोध्दै सानै र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर जुन तिमीले प्रोक्यारेटिक सेल्सको बारेमा कुरा गरेको छौ this is single enveloped system ए एकदम क्लियरली बुझौँ है यो कुरा single enveloped system so what you understand by the word single यो दुवै वर्ड तिमीहरूलाई सोधेको छ सिङ्गल एन्ड सिस्टम भनेर सिङ्गल एन्ड मतलब हो सेलभित्रको जति पनि कन्टेन्टहरू छ that is been covered by the exterior membrane वानले एउटा मात्रै बाहिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन छ जसले भित्रको सबै कुरालाई इन्क्लोज गरेको छ त्यहाँनिर मेम्ब्रेन बााउन्ड अर्गनेल्सहरू छैनन् you won't find the structure like mitochondria plastid endoplasmic reticulum nucleus well organize nucleus with nuclear membrane glyoxysome peroxisome जुन तिमीले युक्यारेटिक सेल्समा हेरेको छ यस्तो खालको स्ट्रक्चर तिमीले पढ्नेवाला अथवा पाउनेवाला छैन इभन द डिएनए राम्रो सुने भयो even the DNA is directly present in a diffuse manner in the D in the के अरे के भन्छ तिम्रो साइटोप्लाजम डिरेक्टली साइटोप्लाजममा डाइरेक्टली छ एउटा वेल अर्गनाइज निक्लियसभित्र छैन मैले एकदमै जिरोबाट सुरुवात गरेको छु बिस्तारै म कुरा अगाडि बढाउँदै जाउँला एकदम पेसेन्सको साथ मेरो कुराहरू सुनिराख्ने मैले भने डिएनए छ डाइरेक्टली साइटोप्लाजममा छ वेल अर्गनाइज न्युक्लियर मेम्ब्रेनभित्र छैन एउटा वेल अर्गनाइज न्युक्लियस नै छैन वा त्यहाँनिर सायद त्यही भएर त होला नि वेल अर्गनाइज न्युक्लियस नहुँदाखेरि यो जुन जेनेटिक मेटेरियल जुन साइटोप्लाजममा डाइरेक्टली छ यसलाई तपाईँले न्युक्लियर छैन थाहा छ के भनेर शब्द युज गरेको थियो न्युक्लियोइड न्युक्लियोइड ठिक छ त मैले प्लाज्मा मेम्ब्रेनको कुरै गरेको छैन त अप्सनमा देखेको यो अप्सनमा तिमीले चुज गर भन्न खोजेको मैले हेर त nucleo the main genetic material, the genome of the bacterial cells. Also, Likewise, हेर त when you talk about हेर त यसलाई तिमीहरूले याद छ अर्को वर्ड युज गरेको थियो जेनोफोर भनेर बाबु genophore biology is rich in words मैले बार बार याद छ मैले भन्दैछु तिमी भनेको छु क्लासमा पनि भन्थ्यो भए पढेर नाम निस्किँदैन रिभिजन गरेर नाम निस्किन्छ तिमीले पढेको कुराहरू शब्दहरू जान्नु पऱ्यो बायोलोजीमा झन् झन्झट छ कन्सेप्ट त छँदैछ अभियसली कन्सेप्ट नजाने भने के पढेको के बुझ्दै बुझ्दैन तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्टली यति शब्दहरू छन् जुन शब्दहरूलाई लगातार तिमीले रिभिजन गरेन भने कुराहरू जोखिन्छ कहिले काहीँ सानै कुरा हुन्छ शब्द जाने आउँदैन अनि त्यो नजान्दाखेरि सबै अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ हेर त निक्लियोइड जेनोफोर अथवा do you use the word a chromosome in case of prokaryotic cell a well organize chromosome भन्छौँ त हामीले सायद भन्दैन कि क्या हो युज द वर्डका लागि थाहा छ pro chromosome pro chromosome the word called as prochrome ah ajita no prochromosome भन्ने word use गर्छ हामी हेर न nucleoid xenophore prochromosome they are all the word that you use for the genetic material the genome of the of the bacterial cell एउटा well organized nucleus छैन त्यहाँनिर र you will find abundant number of ribosomes abundant number of ribosomes the abundant number of के छ राइबोसोम्सहरू छ त्यहाँ ब्याक्टेरियल सेल्समा बिना डिएनए र बिना राइबोसोम सेल पोसिबल छैन भाइ यो बेसिक कुरा हो सेलको स्ट्रक्चरलाई हामीले जान्ने क्रममा यो कुरा सबभन्दा पहिले जान्नुपर्ने हुन्छ एउटा बच्चा जस्तो मैले एउटा क्वेसन सोधेँ तपाईँहरूलाई कि यो डिएनए र राइबोसोम हुनै पर्ने कारण के हो राइबोसोमलाई याद छ एकचोटि सोधेको थियो which of the following structure of the cell is called as the engine of the cell भनेर भनेको थियो एन्ड एन्सर इज राइबोजम सेलको इन्जिन भन्छ ribosome so what is the peculiarity what is the actual meaning behind it यो ब्याक्टेरियल सेल जुन सबभन्दा प्रिमिटिभ फर्म अफ सेल तिमी हेर्दैछौ त्यहाँनिर माइटोकोन्डा क्लोरोप्लास्ट केही छैन भए यहाँनिर के छ भन्दाखेरि डिएनए राइबो राइबोजम छ राइबोजम चाहिँ हुनै पर्छ डिएनए चाहिँ हुनै पर्छ यसको कारण के जस्तै रश्मिले मलाई भन्यो and am happy with the answers तिमीलाई मैले मलिकुलर जेनेटिक्समा क्लासमा यदि भनेको छु भने सम्झिनु होला सम्झिनु होला भा कि it is the ribosomes the ribosomes जसलाई हामीले protein factory of the cell भन्छौँ प्रोटिन सिन्थेसिस हुने एसिड्सहरू पोलिमराइज भएर पोलि पोलिपेप्टाइड चेन बन्ने ठाउँ हो के भन्दाखेरि चाहिँ नि राइबोजम्स र प्रोटिनलाई राम्रो सुने बाबु एकदम केयरफुली सुन्नुहोस् ल प्रोटिन्सलाई protein which is a kind of biomolecule हरेक बायोमोलिक्युल्स हरेक केमिकल्स रिलेटेड टु सेलको आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ तर यो सम्झ यो यो वर्डलाई टिप्नु होला भए प्रोटिन्सलाई हामीले प्रिन्सिपल बायोमोलिक्युल भन्छ This is called as the principal biomolecule. The principal biomolecule. एकदम राम्ररी है एकदम धैर्यको साथै भाउ जब मैले प्रिन्सिपल बायोमोलिक्युल भन्ने शब्द युज गरेँ so what does that been यो प्रोटिनलाई हामीले ब्रडली क्याटेगराइज गर्यो भने ब्रडली क्याटेगराइज गर्यो भने दुई खालको प्रोटिनमा हामी डिस्ट्रिक्ट यसलाई क्याटेगराइज गर्न सक्छौँ ब्रडली है भयो एउटा The proteins that form the structure of the cell call as the structural proteins and the next one called as the functional proteins. the structural proteins and the functional proteins. एकदम राम्ररी सुने भयो the structural protein and the functional proteins. The structural proteins are those proteins that form the structure of the cell. जस्तै तिमीले सेल मेम्ब्रेन पढ्यौ त सेल मेम्ब्रेन लिपिड र प्रोटिनले बनाएको छ प्लाजमा मेम्ब्रेनमा भएको जति पनि प्रोटिन्सहरू छन् ठिक छ they are the structural proteins सेलको स्ट्रक्चरै बनाउने सेलको स्ट्रक्चर बनाउनमा रोल प्ले गर्ने प्रोटिन स्ट्रक्चरल प्रोटिन त्यसको आफ्नो विभिन्न टाइप्सहरू होला सबको अलग अलग नाम होला फङ्सनल प्रोटिन्स मैले कसलाई भने होला कसैले भन्न भन्न सक्छु फङ्सनल प्रोटिन कसलाई भनेको होला can use the word at any one place If I'm talking about the functional protein yes Rasmi, very good you got me if you talk if you talk about functional protein my dear you are talking about the enzymatic protein the enzymatic proteins. Yes, Arya, Jenny are very good. Enzymatic protein. मैले क्लासमा पनि त्यहाँ बार बार युज गरेको थियो होला यो शब्द एन्जाइमेटिक प्रोटिन्स तिमी टुवेल्भ पास गरेको मान्छे तिमीलाई यदि कसैले सोध्यो why life is possible inside a cell one धेरै इलाबोरेट कुरा नगरिकन एक टु द पोइन्ट तिमीले यदि कुरा गर्नु पर्यो र उसलाई बुझाउनु पर्यो भने सायद तिमीले यसरी भन्नु पर्ला कि लाइफ जुन हुन्छ नि बा is known by a word called एकदम केयरफुल सुन्नुहोस् है metabolism metabolism refers to all the different types of physiochemical process that is happening inside a cell that is happening for the life process यसरी भनौँ न म खाना खान्छु खानालाई तोडेर एनर्जी निकाल्नु जो म खान्छु कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेटलाई प्रोटिनमा चेन्ज गरिदिन्छ म खान्छु protein protein can be change into carbohydrates म खान्छु कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट लिपिडमा चेन्ज भइदिन्छ र यो सबै हुनको लागि हजारौँ खालको केमिकल रियाक्सन्स हाम्रो सेलमा क्यारी आउट भइराख्यो होला र all this chemical reactions that is happening for the life is collectively call as what metabolism that can be anabolic process the बनाउने प्रोसेस अथवा catabolic process is on it र तिमी बाह्र क्लास पढेको मान्छे तिमीभन्दा बढी अलिक कसले बुझ्छ भए कि हरेक मेटाबोलिक एक्टिभिटी जुन हाम्रो सेलमा भइरहेको छ हुन्छ अथवा कुनै पनि अर्ग्यानिजमको सेलमा भइरहेका हुन्छ they are all carried out by specific bio biocatalyst र त्यो बायो बायोक्याटलिस्टलाई हामी के भन्छौँ त enzymes and enzymes are basically कुन नेचरको स्ट्रक्चरली मलाई भन बेसिकली यदि हामीले केमिकली कुरा गर्ने भने इन्जाइम्स दे आर के त proteins enzymes of proteins enzymes of the proteins त्यसको केमिकल नेचर प्रोटिन हो and proteins are the polymer of amino acids is it र यो प्रोटिन सिन्थेसिस हुने ठाउँ कहाँ हो राइबोजोममा र त्यत्रो जेनेटिक्स पढेको तिमीहरूले भए कि कुन प्रोटिन कस्तो कस्तो अमिनो एसिड सरलाई तपाईँलाई थाहा छ twenty different types of amino acid in cell जुन बिस खालको अमिनो एसिड्सहरूको अलग अलग कम्बिनेसन्सहरूबाट विभिन्न खालको प्रोटिनहरू सिन्थेसाइज भएको हुन्छ कुनै पनि अर्ग्यानिजमको सेलमा र त्यो अमिनेसिड्सहरूको सिक्वेन्सको इन्फर्मेसन डिएनएले बोकेको छ जेनेटिक कोडको फर्ममा सो डिएनए एक्चुली डिरेक्ट्स एकदम केयरफुली सुन्नुहोस् है त DNA actually directs protein synthesis र त्यो डिएनएको जुन डिएनएमा भएको जुन इन्फर्मेसन छ प्रोटिनको जुन इन्फर्मेसन छ initially this is carried by के त एमआरएनए र फाइनली यो प्रोटिनको फर्ममा ट्रान्सलेट हुन्छ कहाँनिर राइबोसोममा so this is the general thing that is happening inside us. DNA actually contain the information of proteins. तो डीएनए बड़े इन्फॉर्मेशन ले आउने आरएनए के Reva mRNA the messenger RNA र त्यो राइ त्यो एमआरएनए ले ल्याएको मेसेजको हिसाबले जुन प्रोटिनको सिन्थेसिस हुन्छ त कहाँ कहाँ हुन्छ त राइबोसोममा this is what you called as the intrinsic information of the cell यसले तपाईँले के भनेर पढाएको छ रेवा इन्ट्रिन्सिक इन्फर्मेसन भने DNA बड़ा आको information चाहिए intrinsic information. Extrinsic information मने पर शब्द यूज़ करना है लिसाइट करना. Cell signaling को बारे वाली तक पूरा करना है लोग बसे. Multicellular organism में से. जाने द cells और मिले रखा हम करें. Intrinsic information को मतलब वो DNA बड़ा आको information. The DNA में कौन-कौन information है? Protein sir The protein whether it be the structural protein, whether it be the functional protein. Functional protein refers to क्या था? Enzymatic protein. जसले सेलभित्रको विभिन्न रियाक्सन्सहरू क्यारी आउट गर्छ फर लाइफ सुन्दैछौँ मेरो कुरालाई यसलाई तपाईँले मलिकुलर जेनेटिक्समा के भनेर शब्द युज गरेको थियो याद छ हामीले पढेको छौँ अब सबै मन लाग्छ जेनेटिक्समा मलिकुलर जेनेटिक्समा कति कतिपय सेक्सनमा मैले सकाएको थियो होला सेन्ट्रल डोपमा भनेर द्याट मिन्स यदि तिमीले एउटा प्रोकारेटिक सेललाई यदि हेऱ्यौ भने सबभन्दा प्रिमेटिभ फर्म अफ सेललाई यदि हेऱ्यो भने त्यहाँनिर डिएनए छ राइबोजम्सहरू छन् त्यहाँनिर मेम्ब्रेन बााउन्ड अरिजिनल्सहरू छैनन् बिना डिएनए र बिना राइबोजम्स सेल पोसिबल छैन भए ribosomes are the protein synthesizing center proteins are मैले भने principal molecule of the cell structural प्रोटिन्सहरू फङ्सनल प्रोटिन्सहरू सबै कहाँ बन्छ त राइबोजममा बन्छ र त्यसको डिरेक्सन कहाँबाट आउँछ त डिएनएबाट आउँछ तिमी फोर क्लास फाइभ क्लासदेखि पढ्दै आएको छ कि यो पुरै बडी जुन छ कुनै पनि अर्गानिजमको बडी जुन छ त्यो स्ट्रक्चरली सेलले बन्या हो र त्यसको फङ्सनल युनिट पनि सेल हो सेलमै लाइफ पोसिबल हुने कारणै यही त होला नि के कारण हरेक एक्टिभिटी गराउँछ कहिले इन्जाइम्सले इन्जाइमको इन्फर्मेसन कहाँ छ त डिएनएमा छ बन्ने ठाउँ कहाँ त राइबोजम्स र इन्जाइमलाई काम गर्नको लागि जुन अप्टिमम इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ जुन फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ वा त्यो इन्भाइरोमेन्ट कहाँ मेन्टेन छ त सेलमा मैले यसलाई समराइज गर्छु कुरालाई life is known by word call as metabolism metabolism Metabolism refers to all the different chemical reactions for life. They are all carried out through what? Enzymes. Enzymes are nature by nature what? Chemically, protein. Protein synthesized हुने ठाउँ कहाँ? Ribosomes. त्यसको इन्फर्मेसन कहाँ छ DNA डिएनएमा. र इन्जाइम्सलाई काम गर्नको लागि जुन अप्टिमम फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ त्यो कहाँ मेन्टेन छ त सेलभित्र त्यही भएर त तिमीले cell is a life supporting chamber भनेर पढायो cell is a life supporting chamber life केवल सेललाई मात्रै पसिबल छ मलाई भन त भाइरसेसलाई यदि हामीले कुरा गर्दाखेरि भाइरसेसमा जेनेटिक मेटेरियल छ त्यहाँ डिएनए छ डिएनए भाइरस होला आरएनए भाइरस होला उसको आफ्नो जेनेटिक मेटेरियल छ तर के तिनीहरूसँग राइबोजोम छ त वा तिनीहरूसँग राइबोजोम छ त छैन नि त उसले कसको युज गर्छ त होस्ट सेलको राइबोजमलाई युज गर्ने हो नि त भनेको मसँग उसँग मेन इन्जिनै छैन सर अघि मलाई कहिले भने सर सेन्ट्रल डोगमा भनेको थियो डिएनएबाट जुन इन्फर्मेसन ल्याइन्छ भा प्रोटिनको फर्ममा ठिक छ कुरा प्रोटिनको फर्ममा त्यो एन्टायरलाई त्यो entire phenomena of genetic information from DNA to protein is call the central dogma तिमीहरूले जानेको शब्दहरू भा यो भनेको डिएनएबाट आरएनए बन्ने फेनोमेनलाई चाहिँ के भनेर पढाएको छौँ ट्रान्सक्रिप्सन होइन र र आरएनएको इन्फर्मेसन जुन फाइनली प्रोटिनको फर्ममा आउँछ now this is word call as what translation मैले तिमीहरूले जानिराखेको छ सरले एकदम बेसिक्सबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो भनेर एभ्रिथिङ गोइङ वेल ठिक छ फिजिकल क्लास जस्तै भइराखेको छ डु रिप्लाई मी अस्ति तिमी क्लासमा आएर बस्थ्यौ त्यहाँ भाइरोनमा आएर बस्थ्यौ अहिले घरमै तिमीले मलाई पाएको छ संस्कृतिले सर मोर इफेक्टिभ भन्दैछ अब पढ्दा पढ्दै नसुतिहाल्ने क्लासमा त उठाउँथेँ मैले Subina transduction is different issue okay त्यो भनेको जेनेटिक रिकम्बिनेसनको एउटा प्रोसेस हो through the help of bacteria phage रश्मिले भन्छ सर फिजिकल क्लास भन्दा पनि बेटर भइरहेको छ हो unless until you don't slip okay Prerana यो सेन्ट्रल डोगमा भनेको डिएनए को इन्फर्मेसन जुन प्रोटिनको फर्ममा आयो this is word call as the central dogma यो पुरै प्रोसेस हुन त मैले जेनेटिक्समा त्यहाँ छु तिमीहरूले पढेको छ होला तपाईँले कुनै सेक्सनमा पढाएको छ होला सेन्ट्रल डगमाहरू भनेर अहिलेको लागि मैले एउटा जेनरल इन्फर्मेसन बताएँ को काम पनि हेरौँ को काम चाहिँ मेसेन्जर आरएनएले जुन मेसेज लिएर आउँछ नि डिएनएबाट कि कुन कुन अम्युनिसिडलाई जोडेर कस्तो खालको प्रोटिन बन्नु छ त्यो अम्युनिसिडलाई बोकेर लाने काम कसले गर्छ त टिआरएनए कहाँ राइबोजममा त्यही भएर त नाम भने अब ट्रान्सफर आएर नि त यो पुरा प्रोसेस हामी जेनेटिक्समा हेरौँ न केही छैन अथवा पढेको होला केही छैन अहिलेको लागि मैले सिम्पली सेलको स्ट्रक्चरको कुरा गरिराख्दाखेरि सबभन्दा प्रिमेटिभ फर्म अफ सेल जसलाई हामीले हेर्दैछौँ प्रोकारेटिक सेललाई त्यहाँ के छ भए डिएनए छ राइबोजोममा अरू केही त छैन मेम्ब्रेनमा अर्गन्सहरू त छैन त्यहाँनिर आज एउटा कुरा यो सन्दर्भमा मलाई एउटा सानो कुरा सोध्न मन लाग्यो तिमीहरू इन्टेलिजेन्ट मान्छे भए अँ समीर एकैछिन एकैछिन ल एकैछिन ल भा यो प्रोकायोटिक सेलको स्ट्रक्चर जुन तिमी हेर्दैछौ जहाँनिर मैले भने कि त्यहाँनिर मेम्ब्रेन बााउन्ड अर्गनल्सहरू छैनन् केवल डिएनए छ र आरएनए त्यहाँनिर चाहिँ नि राइबोजम्सहरू छन् यो ट्रान्सलेसन यो एमआर जयन्ती ट्रान्सलेसन आरएनएबाट प्रोटिन बन्नु इज ट्रान्सलेसन डिएनएबाट आरएनए बन्नु इज ट्रान्सक्रिप्सन यो त पुरा डिटेलिङ पढेको थियो तिमीले बाह्र क्लासमा बाह्र क्लासमा पढ्नै त यही थियो होइन भने फेरि न केही छैन मैले के भन्दै थिएँ कि यो प्रोकारेटिक सेललाई जुन तिमी हेर्दैछौ जहाँनिर केवल डिएनए छ राइबोजम्सहरू छ राइबोजमलाई इन्जिन अफ द सेल पनि भन्यौँ हामीले यी प्रोकारिटिक सेलमा मेम्ब्रेन बााउन्ड अर्गनेल्सहरू किन नभएको होला मैले एकदम जिरोबाट सुरुवात गरेको छु बेसिक्सबाट पहिला तिमी के पढ्दैछौ सेलको स्ट्रक्चर पहिला त जान्नु पर्यो यार तिमी जिन्दगीभर एउटै सेलमा बिताउनेवाला छौ भोलि पर्सि ठुलो डाक्टर भयो भने एउटा पर्टिकुलर सेलमै नै एउटा जिन्दगी बिताउने आँखाको डाक्टर भने आँखाको सेलमा जिन्दगी बिताउनेवाला छ लिभरको डाक्टर भने लिभरकै सेलमा पुरा जिन्दगी तिमी एउटा एउटा खालको सेलमा बिताउनेवाला छौ यार यति धेरै कुरा होला अहिले त हामीले ओभरअल सेलको स्ट्रक्चर हेर्दैछौँ त्यो पनि एकदम फन्डामेन्टल एबिसिडी जस्तो मैले के भने तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोधिराखेको थिएँ र यस विषयमा ठ्याक्कै हिस्ट्रीमा आउनु फटाफट आउँला कि यो प्रोकारिटिक सेल जुन चाहिँ सिङ्गल एन्ड डेभलप सिस्टम हो यसमा मेम्ब्रेन बााउन्ड अर्गनेल्सहरू किन छैन तिमीले मलाई सिधा जवाब के दिन सक्थ्यो होला सर कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यार त्यो प्रिमेटिभ फर्म अफ सेल हो सेलको स्ट्रक्चर सिम्पल खालको छ क्वेसनै त्यो सिम्पल खालको छ त किन छ तिमी अब त अलिकता जेनेटिक्स बुझ्ने मान्छे बायोलोजी पढ्ने साइटोलोजी पढ्ने मान्छेले अलिकता क्लियर तरिकाले इलाबोरेट गरिदिनु पर्यो नि त किन यहाँ मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गन्सहरू माइटोकोन्डिया क्लोरोप्लास्टहरू किन डेभलप भएको छैन होला फेरि भन्ला मलाई सर सर पछि हुनु थियो त्यही भएर नभएको पहिला can you please tell me like somebody can give me the idea त सायद मलाई यसरी भन्नुपर्छ तिमीहरूले सर यो प्रोक्यारेटिक सेलको रामराजु एकैछिन है भाउ प्रोक्यारेटिक सेलको जुन डिएनए छ जुन जेनेटिक मटेरियल छ त्यसमा धेरै इन्फर्मेसन नहोला म एउटा घर बनाउँदैछु मलाई खानु छ र सुत्नु छ दुई यु थिङ्क म धेरैवटा कोठा बनाउँछु घरमा किन बनाउनु पर्यो एउटा कोठा बनाउँछु खान्छु पकाउँछु सुत्छु पकाउँछु खान्छु सुत्छु अनि तर मलाई यदि अलग अलग काम यदि गर्नु छ भने सायद मैले घरमा कोठाको नम्बर थप्छु होला सोच त ब्याक्टेरियाको डिएनए ब्याक्टेरिया भनेको सबभन्दा प्रिमेटिभ अफ सेल जुन millions of years ago evolve भएको थियो ब्याक्टेरियाको डिएनएमा धेरै इन्फर्मेसन होला धेरै खालको प्रोटिनको इन्फर्मेसन होला धेरै खालको एन्जामेटिक प्रोटिनहरूको इन्फर्मेसन होला कि थोरै खालको लिमिटेड नम्बर अफ इन्फर्मेसन होला कि इलाबोरेटेड नम्बर धेरै इन्फर्मेसन होला सन्जयले भन्छ सर थोरै अब कतिले सुनिरह कि सर कस्तो बच्चा जस्तो पढाएको पढ्ने नै बच्चा जस्तो सानसानो कुरा पढ्ने थोरै लिमिटेड जब लिमिटेड नम्बर अफ इन्फर्मेसन नै डिएनएमा छ भने डिएनएमा छ भने त्यहाँ धेरै खालको मेटाबोलिक एक्टिभिटी भइरहेको होला कि थोरै खालको थोरै खालको लिमिटेड नम्बर जब थोरै खालको एक्टिभिटी भइरहेको छ भने त्यहाँनिर सेलभित्रै च्याम्बरहरू पनि डेभलप भएको छैनको मतलब हो अर्गनाइज पनि डेभलप भएको छैन सिधा सिधी कुरा हरेक काम डाइरेक्टली साइटोप्लाजममा भयो डिएनएबाट इन्फर्मेसन आएको छ ठिक छ कुरा राइबोजोममा सिन्थेसिस भएको छ प्रोटिन र त्यो प्रोटिनहरू अथवा जुन एन्जामेटिक प्रोटिनहरू छ त्यसले सबै एक्टिभिटीहरू लाइफलाई चाहिने ठ्याक्कै एक्टिभिटी सबै एक्टिभिटीहरू डाइरेक्टली त्यो साइटोप्लाजममा भएको छ बुझ्यो सबैले डिडी गेट दिस पोइन्ट एकचोटि मलाई यस भन्दै यार सबैले क्लासमा जोड जोडले यस भन्न लाउँथे अब यतिको पनि मलाई मेसेज गरेर यस भने यस सेलको डिएनमा इन्फर्मेसनै धेरै छैन धेरै खालको मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू नै भइरहेको छैन किन धेरै च्याम्बर चाहियो यार एउटै खालको छ जब प्रोकारिटिक सेल्सबाट बिस्तारै इभोल्युसन हुँदै गयो पक्का पनि डिएनएमा इन्फर्मेसन थपिँदै गएको होला तिमीहरू त्यत्रो पढेको छु जेनेटिक्समा र सायद मैले भने पनि छु क्लासमा कि कुनै पनि अर्ग्यानिजममा जति पनि क्यारेक्टर्सहरू छ अरे त्यो सबै क्यारेक्टरको इन्फर्मेसन कहाँ हुन्छ अरे त्यसको डिएनएमा अब तिमीले बुझ्न सक्छौ त्यो क्यारेक्टरको इन्फर्मेसन किन भने होला भने यो पुरै बडी केले भने हो सेल्स र सेलको प्रोडक्टले होइन यो जति पनि क्यारेक्टर तिमी हेर्दैछौ आफ्नो बडीमा यो तिम्रो कपाल क्यारेक्टर तिम्रो स्किनको कलर क्यारेक्टर वाट एभर जुन छ यो सबै के हो त सेल्स र सेलको प्रोडक्ट होइन र यो कपाल जुन क्यारेक्टर तिमीले कुरा गरेको छौ है यो यो भनेको एक खालको क्याराटिन प्रोटिन होला एक खालको प्रोटिन हो जुन मेरो हेयर फलिकलको सेलले सेक्रेट गरेको छ त्यसको लागि मेरो सेलमा एक खालको एन्जामेटिक रियाक्सन भएको होला र त्यो एन्जामको इन्फर्मेसन मेरो डिएनएमा आउँछ अब मलाई भने यो कपाल के त्यो म्याङ्गोट्रीमा झुन्डिन्छ यार झुन्डिन्छ भन्नु भन्नु किनभने उसको डिएनएमा त्यो इन्फर्मेसन छ त छैन नि अनि ममा म्याङ्गो झुन्डिन्छ किन त्यो इन्फर्मेसन मेरो डिएनएमा छैन नि बुझिराखेको छौ every one are getting the point भनेको मतलब आज यो one point seven to one point eight million different types of स्पेसिसहरू जुन रेकर्ड छ हाम्रो बायोलोजीमा चाहिँ सबैको अलग अलग क्यारेक्टर किन छ यो अलग अलग स्पेसिजको अलग अलग क्यारेक्टर्सहरू किन भयो किन भन्दाखेरि उनीहरूको डिएनएमा इन्फर्मेसन चाहिँ फरक फरक छ डिएनएमा भएको इन्फर्मेसन डिएनएमा भएको इन्जामेटिक इन्फर्मेसन जसले कस्तो खालको रियाक्सन क्यारी आउट गर्छ सेलमा जसले गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रोडक्ट बन्छ त्यो प्रोडक्टबाट कस्तो खालको क्यारेक्टर आउँछ यो सबै इन्फर्मेसन कहाँ छ त DNA DNA is the main thing यति भनिराख्दाखेरि म अब अलिकता म सेलको स्ट्रक्चर्समा थोरै कुरा राख्छु र त्यस पछाडि म मल्टिसेल अर्ग्यानिजम युनिसेल अर्ग्यानिजममा के फरक भयो होइन यो पनि कुरा राख्छु I hope everything is going smooth yes ल एकैछिन है मैले थोरै क्यामेरालाई त सायद So I'll start with another question. Which of the following is incorrect statement. Which of the following is an incorrect statement, right? यसमध्येमा इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ पत्ता लगाउनु ओके यसमा अर्को एउटा थपिदिन्छु ल मैले incorrect statement regarding so that things become more concise regarding unicellular unicellular organism okay option a <coughs> capable of independent existence capable of performing all the essential functions of life टिप्नु होला है बाबु कुरा सीमा लेखेँ division of labor may occur at the level of cell organelles okay रेडीमा लेखेँ मैले all are prokaryotic organisms म बिस्तारै म सेलको स्ट्रक्चर्सतिर अगाडि बढ्दैछु है त all are prokaryotic organisms. Which of the following is incorrect statement regarding unicellular organisms? Yes, anyone, please. हेर त सानो सानो कुरामा मात्रै गल्ती गर्छु तिमीहरू एकजना बाहेक सबैले गल्ती आर्या ओके गुड बिनु स्टार सिंह लेखा छ कि स्टार सिंह लेखा छ कि रेडमी सुशांत सिंह गौतम होइन नि नरेश होइन नि दुईजना गौतम छ त्यहाँ हेर of independent existence a single cell is capable of independent existence तब त युनिसेल अर्गानिजमको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स छ ओके लाग्पा गुड नन्द गल्ती बोबा capable of performing all the essential functions of life तब existence division of labour may occur at the level of cell organise यो स्टेटमेन्ट ठिक छ कि गलत छ संस्कृति अब ठिक छ सन्ध्या अब ठिक छ सन्जय गलत भयो मैले भने division of labour may occur at the level of cell organise कृष्णले भन्छ रङ छ अजिताले भन्छ रङ छ होइन नि ठिक छ नि ठिक छ त यहाँ मे भनेपछि त ठिकै होला नि हौ हेऱ्यो सानो कुरा अब्जेक्टिभ गर्दाखेरि कहाँ फसिन्छ त्यही भएर त भन्छ थ्योरीलाई एकदमै क्रिस्टल क्लियर तरिकाले जाने भने मात्रै हो कि र अब मैले बार बार याद छ क्लासमा भनेको छु तिमीहरूसँग मजाको टाइम छ घरमा छौ तिमीहरू सकेसम्म म्याक्सिमम् क्वेसन्सहरू गर्ने जबसम्म क्वेसन्स गर्दैनौ थ्योरी जति पढे पनि त्यहाँ कुरा अप्ठ्यारो हुन्छ सन्तोष ठिकै छ त <laughs> सर मैले त त्यही भने भन्छ ठिकै छ त मैले भने कि डिभिजन अफ लेबर काम बाँडिएको छ अर्गनेलको लेभलमा यदि प्रोक्यारियोटिक युनिसेलुलर अर्गानिजम छ भने त्यहाँ अर्गनेलको लेभलमा काम बाँडेको छैन ठिक छ त्यहाँ मेम्ब्रेन बन्ड अर्गनेलको लेभलमा काम बाँड्नु भएको छैन तर युनिसेलुलर युकारियोट्सहरू पनि त छन् नि सबिना युनिसेलुलर युकारियोट्सहरू पनि त छ नि तिमीले जुन प्रोटोजोन्सहरू पढेको छौ प्रोटिस्टहरू जुन पढेको छौ त्यसमा त मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गनल्सहरू त छन् त त्यहाँभित्र त अर्गनलको लेभलमा काम बाँडिएको छ त यहाँ त यो त लाइन ठिकै हो नि तर मलाई भन्न यो जति पनि युनिसेलो अर्गानिजम छ सबै प्रोक्यारिटिक अर्गानिजम हो त सबै प्रोक्यारिटिक अर्गानिजम हो त अब त नो भन्दो यार होइन ठिक छ नो भन्दैन होइन भन्छ भेरी ल होइन यो स्टेटमेन्ट गलत स्टेटमेन्ट हरेक प्रोक्यारिटिक अर्गानिजम हरेक युनिसेलो अर्गानिजम प्रोक्यारिटिकै हुँदैन कतिपय एल्गिजहरू छन् समीरले भर्खर भने क्लोमाइडोमोनस एल्गी क्लोरेला एल्गी चाहिँ युनिसेलुलर छ तर युक्यारेट हो नि त प्रोटिस्टहरू युक्यारेट के अरे के भन्छ युनिसेलुलर सेलर हो तर युक्यारेट्स हो नि त यदि हामीले युक्यारेटिक जति पनि अर्गानिजम्सहरू छ त्यसको एउटा बेसिक फन्डामेन्टल क्लासिफिकेसन यदि हामीले विटाकरको पढ्यौँ भने विटाकर सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनलाई यदि हेर्दाखेरि त्यस पछाडि म सेलको हिस्ट्री हिस्ट्रीतिर आउँछ है बाबु यहाँ त फाइभ किङडम क्लासिफिकेसनमा कुरा गरेको थियो उहाँले जति पनि प्रोक्यारियोटिक युनिसेलुलर अर्गानिजम छ त्यसलाई कहाँ डिभाइड कहाँ उहाँले क्याटेगोराइज गर्नुभएको थियो मोनेर सो दे आर युनिसेलुलर र के त प्रोकारियो अर्को भनेको के अरे त प्रोटिस्ट डाइभर्सिटीमा मैले कुरा गरेको थिएँ होला क्लासमा के त प्रोटिस्ट मलाई भन यो प्रोटिस्टको कुरा गर्दाखेरि एट द युनिसेलुलर कि multicellular unicellular but they are के त युक्यारियोट्स भनेको युक्यारियोट्स र प्रोक्यारियोट्स हुने भनेको पक्का पनि नम्बर अफ सेल्सले होइन रहेछ त्यो सेल त्यहाँनिर न्युक्लियसको अर्गनाइजेसनले हो whether the cell is single and भनेको बाहिरबाट एउटा मेमोरीले मात्रै कभर गरेको छ कि त्यहाँ मेमोरी बााउन्ड अर्गनेल्सहरू पनि छ त्यसले डिटरमाइन गर्ने हो हेर मैले टकबाट के अरे के भन्छ द नेक्स्ट भनेर त फन्जाई जसलाई तपाईँले absorptive mode of nutrition heterotrophic organism त्यस्तै गरी हेर त प्लान्टी जुन तिमीले पढेको छौ र अर्को भनेको एनिमेलिया होइन र भनेको मतलब हेर त अर्गनेलको लेभलमा काम बाढ्ने is the main feature of के त युक्यारेटिक सेल्स अझ पनि फिचर्सहरू प्रोक्यारेटिक सेल र युक्यारेटिक सेलको डिफ्रेन्सेसहरू सिमिलारिटिजहरू म कुरा गर्दै जाउँला अहिले बेसिक्सबाट मैले सुरुवात गरेँ डिएनए र राइब्जोम्सको स्ट्रक्चर्सबाट सुरुवात गरेँ सिङ्गल एन्ड वेलप सिस्टम भन्ने शब्द युज गरेको छु मैले त तो अघि सर प्रो क्रोमोजोम भन्ने शब्द किन बारे में चर्चा गरौँला बिफोर आई डू दैट एउटा सानो क्वेसन फेरि सोध्छ है त जाऊ कुरा सुन्दै जाउँ ल हो which of the living Leeuwenhoek for the free living cells he absorbed he absorbed please hai ekdamai ramri suna la bau ra ए अँ ठिक छ सुबोध धेरै सौगात अँ ठिकै छ आर्य मैले केही एन्सरहरू पाएँ भए पनि मैले यहाँ केही वर्ड्सहरू अझ थप्छु कति मैले दुई चारवटा मात्रै एन्सर पाएको छु साइन्टिस्टको नाम म अहिले जति लेखाउनेवाला छु some historical basis of discovery of सेलको बारे त्यो चाहिँ सबै याद हुनुपर्छ है तपाईँलाई ओके अप्सन ए मैले लेखेँ ल सार्कोड भनेर बिमा लेखेँ मैले हेर त एनिमल क्युल भनेर ओके सीमा लेखेँ मैले प्रोटोप्लाजम ओके र डीमा लेखेँ मैले प्रोटोप्लास्ट ओके सानी Subodh okay Sabina remember yes लगभग यसको एन्सर मन लगता धेरे जान है यू नो लिविंग सेल्स सब भाई पे फ्री लिविंग सेल्स अब्जर्व करने लिभिन हक ले राइट एन्ड उहाँले अब्जर्भ गरेको केही ब्याक्टेरियल सेल्स केही प्रोटोजोन्सहरू केही आरबिसी हेरेको थियो उहाँले केही स्पोर्मेटोजोइट्स हेरेको थियो right they he use the word cell for that sir यो सार्कोड यो प्रोटोप्लाजम यो प्रोटोप्लास्ट है यसको बारेमा पनि म चर्चा गरौँला फटाफट केही कुराहरू लेख्दै जाउँ त भा है जब मैले सेल कसले डिस्कभर गर्यो भनेर सोध्यो भने what should be the answer Robert or Roberto? Obviously Roberto. Living cells भनेपछि मात्रै लिभनाकलाई कुरा गर्नु फ्री लिभिङ सेल्स कसले अब्जर्भ गर्यो भनेर मात्रै कुरा गर्ने भने लिभनाकलाई कुरा गर्नु अदरवाइज रोबोट ठिक यहाँ लेख्छु हेर त Robert in his book called Micrographia sixteen sixty फाइभतिरको होला युज द टर्म सेल्युटी जसलाई हामी सेल भन्छौँ ओके मैले भनिराख्नु परेन भए पनि मैले लेखेँ चाहिँ मात्रै अब्जर्भ मलाई डेथ सेल मलाई भन इफ आर आर्क्स like who observe who first observed cell wall? What is the answer? Yes Krishna Robert Hooke उहाँलाई हेरेको सेल वाल त हो नि त्यो हनी कमलाइक स्ट्रक्चर जुन त्यो एम्टी कम्पार्टमेन्ट्सहरू हेरेको थियो उहाँले त्यो कर्कको स्लाइसलाई हेर्दाखेरि आफ्नो डिभाइसमा होइन त्यो भनेको सेल वाल मात्रै भएको त त्यो भित्र प्रोटोप्लाजम थिएन डेड सेल हेऱ्यो उहाँले so observe the dead cells that is the cork cells of the plant Quercus suber. So what is Quercus suber? This is a Spanish oak tree. Spanish oak tree. Now it can be a very silly question. Why was uh, uh, why was Robert Hooke able to absorb?" the cellular structure. What should be the answer? त्यो हेर्नको लागि जुन डिभाइस चाहिएको छ त्यो डिभाइसको डिस्कभरी गरेको थियो होला त्यही भएर हो very simple can it tell word understand by the word call microtomy भनेर हेर्दैन है पुरा मैले गर्दै हाल्छु भयो माइक्रोटमीको मतलब हो कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई तिमीले माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि थिन स्लाइस गर्छौ नि पातलो ब्लेड्सले अथवा विभिन्न नाइफ्सहरूले थिन सेक्सनिङ जुन गर्छ त्यसलाई भन्छ माइक्रोटमी इज द ओके हेर त so microtomy is is formation अथवा अथवा मेकिङ अफ थिन स्लाइसेस यसलाई भन्छ माइक्रोटमी जब माइक्रोस्कोपको कुरा गर्छु तपाईँलाई साइटोलोजीको मेन टुल के हो भनेर सोध्यो भने यो टुलको सम्बन्धी म बिचमा कुरा गर्दै जान्छु है बाबु आत्तिनु पर्दैन सुर कुराहरू सुन्दै जाउँ जति कुरा पढाउँछु त्योभन्दा बाहिर क्वेसन जेनरली नसोध्ला है तर भनेको कुराहरू सबै चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ हेर यो main tool to study psychology सोध्यो भने अभियसली द आन्सर इज के त माइक्रोस्कोप है कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझिहाल्छु जहाँनिर कम्बिनेसन अफ लेन्स हुन्छ इज द टोके मलाई कसैले भन्न सक्छ who first time designed a compound microscope but that was not used in laboratory or in study of uh, the cellular structures biological structures yes okay take it I don't get confused i your microscope and is sub that's a favorably they go favorably discover gara hoina please dhyan dinus hai yo word your term microscope was given by the scientist name as f a b e r favor हेर्नुहोस् है the term microscope was given by के त फेभर यदि हामीले माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट मेड अथवा discovered by okay this is f jansen and z jansen Janssen and Janssen भन्छ ज्यान्सन एन्ड ज्यान्सन तर उहाँले डिस्कभर गरेको उहाँहरूले बनाएको कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको म्याग्निफिकेसन पावर अलिक म फास्ट बोलेँ अलिकति यसमा धेरै टाइम लाउनु खोजेन मैले मैले भने उहाँहरूले डिजाइन गरेको जुन कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप थियो कम्बिनेसन अफ लेन्सबाट बनेको जुन माइक्रोस्कोपको थियो त्यसको चाहिँ म्याग्निफिकेसन पावर धेरै थिएन later on it was the Robert Hooke माइडियर हुन त ग्यालिले पनि गरेका थियो तर हामी रोबर्ट थुकको चर्चा अलिक बढी गरौँ Robert Hooke was the one जसले पहिलोचोटि चाहिँ नि यसलाई बेटर मोडिफिकेसन गरेर म्याग्निफिकेसन पावर बढाएर सेलुलर स्ट्रक्चरलाई अब्जर्भ गर्नुभएको थियो त्यही भएर यदि तपाईँलाई who made the first use of microscope in biology भनेर सोध्यो भने एन्सर यसकै त Robert the first use of of compound microscope ठ्याक्कै यही स्टेटमेन्ट नै सोधेको छ तपाईँले त अब्जेक्टिभमा भने एन्सर त्यहाँ रोबोटको पाउनुहुन्छ है the first use of compound microscope in biology Robert is that okay it look एउटा कुरा फेरि म भने है तपाईँहरूले सुनेस् है इट वाज दि लिभ हक ठिक छ कुरा जसलाई हामीले फादर अफ माइक्रोस्कोपी भन्छौँ रोबर्ट हुकले जुन कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप बनाउनु भएको थियो कम्बिनेसन अफ लेन्सबाट जुन डिभाइस बनाउनु भएको थियो म्याग्निफाई गर्नको लागि लिन हक अब हुन त मर्चेन्ट थियो वा लेन्सको व्यापारी थियो उहाँ लेन्समा काम गर्न उहाँलाई बडा मन पर्थ्यो now is a great scientist for us was the one जसले यस्तो खालको लेन्स डिस्कभर गर्नुभयो पहिलोचोटि जसको म्याग्निफिकेसन पावर चाहिँ रोबर टुकले डिस्कभर गरेको कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भन्दा पनि बढी थियो क्या and that was a kind of revolution in the field of microscopy त्यही भएर त फादर अफ माइक्रोस्कोपी हामी कसलाई भन्छौँ त लिन हकलाई कसलाई भन्छ अरे father of microscopic Anton van लिन हकलाई र लिन हकले डिस्कभर गरेको जुन हाई म्याग्निफाइङ पावरवाला जुन लेन्स थियो त्यसको कम्बिनेसनबाट जुन डिभाइस बनायो त्यहाँबाट उहाँले कतिपय फ्री लिभिङ सेल्सलाई अब्जर्भ गर्न सक्नु सक्नुभयो त फ्री लिभिङ सेललाई अब्जर्भेसन गर्ने क्रेडिट कसलाई जान्छ भनेर सोध्यो भने पक्का पनि के हो त लिभिन हक र मलाई फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् त फादर अफ माइक्रोस्कोपी कसलाई भन्ने लिभिन हकलाई नै भन्ने माइक्रोस्कोप भन्ने शब्द कसले डिस्कभर गर्यो फेभर बायोलोजीमा माइक्रोस्कोप कसले युज गरेछ सबभन्दा पहिला रोबर्ट हो अर्को कुरा तर माइक्रोस्कोप डिस्कभर कसले गर्यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप जान्छ एन्ड जान्छ सो डोन्ट गेट कन्फ्युज है यो सानो वर्डहरू छ यसमा कन्फ्युजन नहोला कि नामहरू छ सानसानो कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ सो मैले यहाँ फेरि एक लाइन लेखिदिएर त the father of microscope Somebody, can you please tell me <coughs> what are the two major functions of uh, of microscope? What are the major functions of microscope? What is the major function of microscope? थोरै मैले अलिकति राखेको कुरा र फेरि अगाडि बढाउँछु भन्छु रबिन्सन म भन्दै जान्छु बा रबिन्सा भन्दै जान्छु बा ओके गौतम भेरी गुड एउटा इज म्याग्निफिकेसन म्याग्निफिकेसन याद छ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा तिमीले पढेको थियो एउटा आइपिस थियो एउटा अब्जेक्टिभ लेन्स थियो र त्यसको रियल म्याग्निफाइङ पावर कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि the magnitude of magnification magnifying power of the objective lens and the magnifying power of के त आइपिस दलाई मल्टिप्लाई गरेर जुन म्याग्निच्युड आउँथ्यो त्यो भनेको रियल म्याग्निफिकेसन पावर थियो राइट यो म्याग्निफिकेसन चाहिँ एउटा भयो तर एउटा कुरा भन्नु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ थाहा छ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली है यो माइक्रोस्कोपको हामी कुरा गर्दाखेरि म पुरै वर्किङ प्रिन्सिपल त होइन तर अलिअलि कुरा चाहिँ राख्छु सुन्नु है गम्भीर तरिकाले सुन्नुहोस् है मेरो कुरालाई एउटा चाहिँ म्याग्निफाई गर्नु सानसानो अब्जेक्टलाई म्याग्निफाई गर्नु पक्का पनि र तिमीले कुनै कुरालाई जस्तै तिमीले क्यामरामै खिच्दाखेरि जुम आउट गर्दै गएपछि जुम आउट गर्दै गएपछि के हुन्छ इलाबोरेट हुँदै जान्छ तर के टाइमको जस्तो ब्लर हुन्छ नि त भनेको तिमीले त्यति मात्रै जुम आउट गर्नु पऱ्यो जतिले गर्दाखेरि चाहिँ सानो सानो कुरालाई तिमीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि डिस्टिङली हेर्न सक्नु पऱ्यो अँ ग्यालेक्सी जे सेभेन लेखा छ त्यसलाई यसको मतलब एउटा चाहिँ म्याग्निफिकेसन है र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन छ माइक्रोस्कोपको is to resolve is to resolve resolve गर्ने रिजल्भिङ पावर भन्छ नि भनेको good microscope is the one जसमा चाहिँ राम्रो म्याग्निफिकेसन पावर छ र रिजल्भिङ पावर छ भन्छौँ नि हामीले हेर त यो रिजल्भिङ टु रिजल्भको मतलब के भन्दाखेरि यो दुईवटा पोइन्ट्सहरूलाई कति नजिक डिस्टेन्समा तिमीले सेपरेट पोइन्टको रूपमा डिस्टिङली चिन्न सक्ने जुन एबिलिटी छ त्यसलाई भन्छ रिजल्भिङ पावर प्लिज बुझ्नुहोस् है दुईवटा क्लोजली प्लेस्ड पोइन्ट्सहरूलाई अब्जेक्ट्सलाई डिस्टिङ अब्जेक्टको रूपमा चिनाउन सक्ने एबिलिटी जुन छ त्यसलाई भन्छ रिजल्भिङ पावर यदि हामीले magnification power of compound light microscope जुन हामीले ल्याबमा युज गर्छौँ यो सोधा क्वेसन है actually so what is the magnification power of normal compound अथवा लाइट माइक्रोस्कोप सोध्यो भने what is the answer what is the average range भन्नु त मलाई लाइट माइक्रोस्कोपको म्याग्निफिकेसन पावर कति हुन्छ जुन तिमीले ल्याबमा युज गरेको छ यसको जेनरल रेन्ज भनेको तपाईँको हेर त हजारदेखि पन्ध्र सय टाइम्स अनि एक्स भनेर कति टाइम्स हो क्या thousand to fifteen hundred times magnify गर्न सक्छ नर्मल लाइट अथवा कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले ठिक यदि हामीले रिजल्भिङ पावरको कुरा गर्छौँ भने रिजल्भिङ पावरको कुरा गर्छौँ भने जस्तै हाम्रो नर्मल आँखाले प्लिज है सुन्नुहोस् मेरो कुरालाई त यदि हामीले नर्मल आँखाको कुरा गर्ने भन्दाखेरि एउटा नर्मल सिक्स बाई सिक्स आँखाको हेरेर त नर्मल आयो मेरो त नहोला पक्का पनि नर्मल आएको कुरा गर्ने भने यसको जुन रिजल्भिङ पावर जुन हुन्छ यो इट्स अराउन्ड हन्ड्रेड माइक्रोमिटर मलाई भन त यो लाइट माइक्रोस्कोपको लाइट माइक्रोस्कोपको रिजर्भिङ पावर कति रेन्जमा पर्छ होला है यो भनेको तिम्रो जिरो पोइन्ट टू फाइभ माइक्रोमिटरको रेन्जमा पर्छ यदि हामीले एउटा एडभान्स्ड माइक्रोस्कोप जस्तै हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको कुरा गर्ने हो भने होइन जसलाई अल्ट्रा स्ट्रक्चर अफ सेललाई हेर्नलाई युज गर्छ हामीले यसको पनि अलिकता वर्किङ प्रिन्सिपलहरू थोरै म पछि बताइदिन्छु भा यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले कुनै पनि अब्जेक्टलाई म्याग्निफाई गर्न सक्छ टु ल्याक्सदेखि फाइभ ल्याक्ससम्म टाइमसम्म यदि हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको रिजल्भिङ पावरको कुरा गर्यो भने it can resolve the two closely place object as a distinct object at around ten angstrom यो भनेको एङ्स्टम भनेको ten power minus ten metre हो नि त क्लियर देखेन भा भिडियो यो क्लियर देखेन क्लियरै छ जस्तो लाग्छ मलाई त हेर त यो लाइट माइक्रोस्कोपको मैले भने यो म्याग्निफाइङ पावर भनेको यो रेन्जमा पर्छ तपाईँको हन्ड्रेड थाउजन्डदेखि फिफ्टिन हन्ड्रेड टाइम्ससम्म जस्तै इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपहरूले जस्तै त्यहाँ TM transmission electron microscope scanning electron microscope त्यो पनि बारेमा कुरा बिस्तारै गरौँ न भए यो दुई लाखदेखि फाइभ लाख टाइमसम्म म्याग्निफाई गर्न सक्छ भने यदि हामीले रिजल्भिङ पावर अफ नर्मल आएको तपाईँले सिम्पल कम्पेरिजन गर्दै हो नर्मल लाइटको hundred micrometre micrometre ten minus six metre होइन यो light microscope zero point two five micrometre हेरेर त यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको भनेको टेन एङ्स्टनको रेन्जमा पर्छ ठिक छ कुरा लिसन कृष्ण यस मेसेज के भन्नु अरे कृष्ण भन त तिम्रो कुरै बुझ्नु भयो ओके सर ठिक छ नि ओके ल लिसन अझ एउटा कुरा भन जब यदि हामीले माइक्रोस्कोपको रिजल्भिङ पावरको कुरा गर्छौँ भने त्यो एउटा सानो कुरा फेरि इलाबोरेट गरे है तपाईँले स्क्रिन क्लियर छैन छ त क्लियर छ त स्क्रिन त मेरो ठिक छ त बोर्ड क्लियर छैन मेरो यस क्लियर छ त यस्तो हो यस्तो हो कुनै कुनै बेलामा नेट तिमीहरूको कम हुनसक्छ अथवा मेरो पनि कम कहिले काहीँ हुन्छ त्यति बेला थोरै चाहिँ ब्लर आउन सक्छ अब यसमा चाहिँ यसरी गर्दै जाउँ ठिक छ नि ओके अच्छा एउटा कुरा भन्नु मलाई जुन तिमीले एउटा एउटा क्वेसन एकचोटि सोधेको थियो है यसलाई म अलिकति इलाबोरेट गरौँ राम ध्यान दिएर सुन्नु होला कुरालाई जस्तै <coughs> यदि हामीले लाइट माइक्रोस्कोपको रिजल्भिङ पावर मैले जुन जिरो पोइन्ट टू फाइभ माइक्रोमिटरको रेन्जमा जुन पर्छ कहिलेकाहीँ वेभलेन्थसँग रिलेट गरेको क्वेसन एकचोटि सोधेको थियो तपाईँले र यस पछाडि म सेलको स्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित फेरि पनि कुरा सुरुवात गरौँला वेबलेन्थ अफ लाइट र रिजर्भिङ पावरमा के रिलेसन छ तिमीलाई थाहा छ आइडिया छ यसको सर्टर वेबलेन्थ अफ लाइटमा बेटर रिजोल्युसन आउँछ कि लङ्गर वेबलेन्थ अफ लाइटमा यो सोधेको थियो एक्चुली क्वेसन टेल आइटेल यदि हामीले रिजल्भिङ पावरको कुरा गऱ्यौँ भने म एकैछिन एउटा सानो कुरा मात्रै छ दुई मिनटभन्दा बढी लाग्दैन सम्राटले भने मलाई very good Manav very good हेर त यदि हामीले रिजल्भिङ पावरको कुरा गर्यो भने that is inversely proportional to मैले यहाँ हेर त यहाँ एलएम लेखे ल यो भनेको this is limit of resolution भन्छ लिमिट अफ रिजोल्युसन ध्यान दिनुहोस् है लिमिट अफ रेजोल्युसन यो लिमिट अफ रेजोल्युसनको मतलब हो कति मिनिमम डिस्टेन्समा दुईवटा क्लोजली प्लेस अब्जेक्टलाई डिस्टिङ अब्जेक्टमा चिनाउन सकिन्छ त्यसलाई भन्छ लिमिट अफ रेजोल्युसन सोच जुन माइक्रोस्कोपले कम डिस्टेन्समै दुईवटा पोइन्टलाई डिस्टिङ गराउन सक्छौ भने त्यसको रिजर्भिङ पावर के भयो बेटर भयो कि कम भयो राम्रो बढी भयो कि कम भयो भन मलाई बेटर भयो नि त सुबोध भेरी गुड भनेको मतलब यदि कम डिस्टेन्समै चिनाउन सक्यो भने डिस्टिङ पोइन्टको रूपमा चिनाउन सक्यो भने त बेटर भयो नि त यो जुन एलएम छ नि हेर त यो जुन रिजल्भिङ अथवा लिमिट अफ रेजोल्युसन जुन मैले कुरा गरेँ which is inversely proportional to the resolving power of the resolving power is inversely proportional to the limit of यसको एउटा इक्वेसन छ बुझ्यौ त्यो भनेको के भन्दाखेरि हेर त zero point six one lambda upon N A भनेर यति यति यति याद गर्दै हुनुभयो फेरि यति मात्रै याद गरेर नि एफसी इक्वेसन भन्छ हो सन्देह हो यो एन भनेको this is numerical aperture this is the numerical aperture numerical यो न्युमेरिकल एपर्चर अफ माइक्रोस्कोप भनेर तिमीले पढेको छौ यति मात्रै चाहिन्छ तपाईँलाई बढी चाहिँदैन है म्याग्निफाइङ पावर भनेको म्याग्निफिकेसन भनेर मैले के भनेको थिएँ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको म्याग्निफाइङ पावर अथवा म्याग्निफिकेसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि magnifying power of the objective into the magnifying power of के त आइपिस त्यो जन तिमीहरूलाई थाहा छ है अर्को भनेको रिजोल्युसनको कुरा गरेका थिएँ जसमा मैले रिजल्भिङ पावर चाहिँ inversely proportional to the limit of resolution भने लिमिट अफ रेजुलेसनको एउटा एप्स इक्वेसन भन्ने छ भयो यसलाई एप्स भन्ने मान्छेले पिरा गरेर त एप्स इक्वेसन भन्छ यसलाई यो zero point six one lambda भनेको work with NA so can you tell me please हेर त यो numerical aperture can you tell me what is numerical aperture of microscope तिमीले याद गरेको छ भने दुई मिनटमा बुझ्छौ कुरालाई मेरो कुरा सुनिदिनुहोस् खालि याद गरेको छौ जब माइक्रोस्कोपमा जस्तै कुनै एउटा स्लाइडमा तिमीले के अब्जेक्ट लिएर आयो सपोज फर इक्जाम्पल त्यसलाई म्याग्निफाई गर्नु छ म भन्छु है बाबु एकैछिन ल कृष्ण भेरी गुड है कतिले मलाई एन्सर भन्नुभएको छ भए पनि सबैलाई मैले इलाबोरेट गरिदिन्छु है जस्तै याद चाहिँ एउटा कन्डेन्सर लेन्स हुन्छ याद छ तल माइक्रोस्कोप याद गरेर त क्लासमा युज गरेको तिमीहरूले ल्याबमा युज गरेको एउटा कन्डेन्सर लेन्स हुन्थ्यो त्यसले लाइट कनेक्ट गर्थ्यो र लाइटलाई के गर्थ्यो भन्दाखेरि यो के अरे के भन्छ तिम्रो जुन स्पेसिमेन जसलाई तिमीले अब्जर्भ गर्दैछौ माइक्रोस्कोपमा त्यहाँ फोकस गराउँथ्यो हो र यहाँबाट एउटा रेज अफ लाइट भनेको बिम अफ लाइट निस्किन्थ्यो र यो रेज अफ लाइटलाई कलेक्ट गर्ने काम कसले गर्थ्यो भन्दाखेरि objective so this is objective lens हेर त दिस इज अब्जेक्टिभ लेन्स याद छ अब्जेक्टिभ लेन्सलाई ट्रिल्ड गर्छ तिमीहरूले यस्तो घुम्थ्यौँ घुमाउँथ्यौँ नि याद छ twenty X forty five X hundred X गरेर गर्थ्यौँ नि घुमाउँथ्यौँ अनि माथि चाहिँ आइपिस त्यसमा टेन एक्स फिफ्टिन एक्स लेखा हुन्थ्यो है सो हेर त यो चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्स भयो है भाउ र यो चाहिँ हेर त तिमीले स्लाइडमा चाहिँ स्पेसिमेन राखेको छौ र स्पेसिमेनबाट निस्केको जुन लाइट छ यो कलेक्ट गर्छ कसले अब्जेक्टिभ लेन्सको ध्यान है भनेको मतलब अब्जेक्टिभ लेन्स जहाँसम्म फैलिएको छ हेर त यसको लेन्सको जुन हेर त यो डायमिटर जतिसम्म फैलिएको छ त्यति मात्रै यहाँबाट अब्जेक्टबाट निस्केको लाइटलाई कलेक्ट गर्न सक्छ सपोज हेर यो यो अब्जेक्टबाट यहाँसम्म यदि लाइट निस्केको छ भने मलाई भने यसको इमेज बन्छ त यदि लाइट फैल्यो भने योभन्दा बडी विथमा लाइट फैल्यो भने त्यसको इमेज बन्छ त बन्दैन होला नि सुन्दैछौ बन्दैन होला नि भन्नुको मतलब भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यो न्युमेरिकल एपर्चर जसलाई तिमी कुरा गर्दैछु नि माइक्रोस्कोपको यो भनेको this is the light collecting ability of the light collecting ability of the objective lens This is the light collecting ability of the objective lens. जसको इमेज बन्छ र पछि त्यो इमेज चाहिँ आइपिसको लागि चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट हुन्छ र अझ म्याग्निफाई भएर आउँछ नि त हेर्नुहोस् त यो भनेको एकदम ध्यान दिनुहोस् है बाबु यो जुन अब्जेक्टिभ लेन्सको जुन डायमिटर छ यति रेन्जभित्र पर्नु पर्यो so so this is the optical axis so this the optical axis हेर त र यो भनेको this is the outer rays of light that is meeting the objective lens ध्यान दिनुहोस् है this is the outer rays of light beating the objective lens this is the optical axis र यो बिचको जुन एङ्गल छ look this this the angle हेर्नुहोस् है यो अप्टिकल एक्सिस र आउटर रेन्जको बिचमा जुन एङ्गल एउटा एङ्गल देखाएको छु मैले यो जुन न्युमेरिकल एपर्चरको जुन तिमीले कुरा गर्छु यो भनेको this is new sine alpha हो क्या यो साइन अल्फा भनेको this is angle made by the अब्जे के अरे के तिम्रो optical axis and the outer rays that meets the objective lens. What is this mu? Can you tell me what is miss you mu भने के हो त? Do you remember? कसैले भन्न सक्छ मलाई? यो भनेको सकिहाल्यो भा सकिहाल्यो मैले गाह्रो कुरा गरेकै छैन यो कसैले भन्न सक्छु म्यु कसलाई भने हो अथवा n sine alpha n sine alpha भनेर कुरा गरे हो सन्जयलाई याद है दिस इज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अब तिमीहरूले बुझिहाल्छौ के refractive index refractive index of that medium के भनेको यो मिडियममा कुन रिफ्र्याक्टिभ भनेको एयर छ त एयरको तिमीलाई थाहा हुन्छ वानको रेन्जमा हुन्छ होला याद गर्छौ तिमीहरूले तिमीले जब फोकस गराउँथ्यौ अनि त्यहाँनिर अब्जेक्टिभ चेन्ज गर्थ्यो याद छ लास्टमा अयल हालिदिन्थ्यो याद आयो अयल हालिदिन्थ्यो त्यो स्पेसनमाथि अयल हालेर अनि मजाको इलाबोरेट आउँथ्यो पछि जाने होइन ग्लिसरिन हालिदिन्थ्यो अथवा अयल हालिदिन्थ्यो आउँछु बोध त्यो किन गरेको भन त मलाई किन गरेको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स चेन्ज गर्नाले कुरा बुझिरहेको छु रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स चेन्ज यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स बढाउनको लागि यदि हेर त अब यदि अब यो जुन एङ्गल छ हेर त साइन अल्फाको लिमिटेसन छ यो साइन अल्फामा हेर त यो तिमीले साइन सेभेन्टी डिग्रीभन्दा माथि चाहिँ जेनरली गर्न भ्याउँदैन क्या साइन भन्दा माथि गर्न भ्याएन साइन सेभेन्टीभन्दा माथि साइन सेभेन्टी रेन्ज भनेको तिमीले लेस देन वान भयो ध्यान दिनुहोस् है यदि साइन अल्फामा यो सेभेन्टी डिग्री छ भने त लेस देन वान भ्यालु भयो अब यदि तिमीले सुन्नुभयो यदि तिमीले एयर मिडियममा राख्यो भने चाहिँ नि भ्याल्यु लेस देन वानै भयो अथवा वानको रेन्जमा आयो तर यदि तिमीले त्यहाँ अयल राख्यौ कि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स बढाइदियो भने त न्युमेरिकल एपर्सनको भ्यालु त बढ्यो नि त अयल इमर्सनमा अयल इमर्सनमा यो न्युमेरिकल एपर्सनको भ्यालु जुन छ नि यो मैले कुरा गरेँ भने लगभग वान पोइन्ट थ्रीको करिब आइरहेको हुन्छ त यदि सपोज हेर अयल हाल्दाखेरि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स बढाएर यदि न्युमेरिकल एपर्चरको भ्यालु चाहिँ यो रेन्जमा मैले रेन्जमा मात्रै कुरा गर्दैछु यो रेन्जमा आयो भने हेर त zero point six one point three गऱ्यो भने लगभग जिरो पोइन्ट लगभग भन्दैछ है मैले लगभग जिरो पोइन्ट फाइभ हेर त ल्याम्दा आयो कि आएन भनेको मतलब हेर त यो जुन लिमिट अफ रिजोल्युसन रहेछ दिस इज हाफ ल्याम्डा क्या भनेको वेभलेन्थमा डिपेन्ड गरे कि गरेन बोल्दै यस अब त बुझ्यौ तिमीहरूले यदि यदि हेर त यो वेभलेन्थ अफ लाइट सर्टर भएर सपोज हेर त यो zero point five into suppose हेर त five hundred to six hundred नानोमिटरको रेन्जलाई लियो भने लगभग तिम्रो हेर त दुई सय पचासदेखि तिन सय नानोमिटरको रेन्जमा आएको आएन त्यो भनेको के त जिरो पोइन्ट टू फाइभदेखि जिरो पोइन्ट थ्री माइक्रोमिटरको रेन्जमा आयो के त लिमिट अफ रेजोल्युसन एलएमको भ्यालु आयो नि त मैले के अरे के भन्छ लाइट माइक्रोस्कोपको लिमिट अफ रेजोल्युसन भनेको त्यही zero point two five mu एमको रेन्जमा बताएको थिएँ यो कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब वेभलेन्थ अफ लाइट के हुन्छ सर्टर कि लङ्गर हुन्छ भनेको ल्याम्दामा डिपेन्ड गरेँ नि त हाफ द ल्याम्दा भयो नि यति बुझ्या हो त्यो दुई तिनवटा कुरा मैले यहाँ इलाबोरेट गरेँ भए जस्तै यदि तिमीले वाइट लाइटलाई हेऱ्यौ भने यहाँ भिभ्योर आयो कि आएन आयो नि त मलाई भन भिभ्योरमा यो पाँच सय छ सय अथवा चाहिँ तिम्रो चार सयदेखि पाँच सयको रेन्ज भनेको बा के के भन्छ ब्लु ग्रिन रिजनको लाइट हो क्या यदि तिमीलाई क्वेसन सोध्यो which of the following monochromatic light will give better resolution अप्सनमा छ ब्लु ग्रिन अरेन्ज रेड कसलाई टिक लाउने which of the following monochromatic light will give better resolution blue green orange red कसले टिक लाउने छिटो छिटो भन त ब्लु छ अरे ग्रिन छ अरे यल्लो छ अरे रेड छ अरे कसले टिक लाउने हो अनिस हो सुप्रिया भेरी गुड ब्लुलाई कुरा गर्नु पर्यो सर्टर वेभलेन्थ हुँदाखेरि बेटर रेजोल्युसन आउँछ यति क्लियर छ यति बुझाएँ मैले तिमीहरूलाई बोल्दो यस बुझायो भनेर बुझ्यो यति कुरा भनेको मतलब दुईवटा मेजर कुरा भयो मा माइक्रोस्कोपको यदि हामीले वर्किङ प्रिन्सिपलको कुरा गऱ्यो भने एउटा चाहिँ के त म्याग्निफिकेसन र अर्को भनेको रिजल्भ गर्नु र रिजल्भिङ जुन पावर छ है रिजल्भिङ पावर जुन छ मैले त एउटा एफसी क्वेसन भनेर बताएँ जुन चाहिँ वेबलेन्थमा पनि डिपेन्ड गर्छ त तपाईँले योभन्दा बढी क्वेसन सोध्दैन लाइट माइक्रोस्कोपको बारे कुरा गर्दाखेरि है म सरसर्ती अगाडि बढाउँछु है त त्यस्तो कुराहरू एउटा साइन्टिस्टमा लेखेँ है त मैले जब लिभिन हक हुन्छ कृष्ण हुन्छ भा जेनेटिक्स लेक्चर पनि हेरौँला भा कृष्ण डन कृष्ण म म मलाई टेक्स्ट गर्नु नि के क्वेसन छ भने मलाई टेक्स्ट गर्नु पछि हुन्छ मेसेन्जरमा टेक्स्ट गर्नु ओके कृष्ण है भा मैले के भन्दै थिएँ तिमीलाई कि जब हामीले सेलको डिस्क हुन्छ हुन्छ स्टार सिङ नामै चाहिँ स्टार सिङ ठिक छ when you talking about the discovery of सेलको कुरा गर्दाखेरि मैले रोबर्ट हुकलाई कुरा गरेँ who is call as the father of cytology Leeuwenhoek first living सेल्सलाई अब्जर्भ गर्ने अब सेललाई अब्जर्भ गर्नको लागि जसरी एडभान्समेन्ट हुँदै गयो माइक्रोस्कोपहरूको पक्का पनि विभिन्न साइन्टिस्टहरूले प्लान्टको इन्टर्नल स्ट्रक्चर्स एनिमल्सको इन्टर्नल स्ट्रक्चर्सहरू हेर्न थाले र आफ्नो विभिन्न कन्सेप्टहरू दिन थाले अभियसली सोच यो बायोलोजीको लागि कति ठुलो स्टेटमेन्ट थियो होला जब कसैले भनेको थियो होला कि animals are made up of cells plants are made up of cells भनेको एनिमल्सहरू र प्लान्ट्सहरूको जुन बेसिक कम्पोनेन्ट सेल हो भन्ने कुरा जब कसैले लेखेको थियो होला यो कति ठुलो लाइन थियो होला बायोलोजीको लागि न somebody can you please tell me who first use अथवा like this use the statement like animals are made up of cells अथवा plants are made up of cells to German scientist याद गर्नुहोस् है प्लिज बाबु हेर त animals uh, are made up of cells bhaneko the basic composition of animals are cells bhanera yo jun kura aayo so yo 1838 so this was used by by the scientist name as theodore swan hai mali ya t swan bhanera lekhe kura bujhyo tesai garera plants are made up of cells So this statement was made by त्यही त्यही इयरमा होला एटिन थर्टी एटतिरकै कुरा होला त्यही इयरमा so this was given by Matthias Schleiden so Schleiden र स्वान भनेर याद गर्नु पर्यो त्यही टाइममा हेर त <coughs> अर्को एउटा साइन्टिस्ट छ केही नाम लेख्दै जाउँ है बाबु एकदम अल्छी नमानिकन नाम सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ हेर त सो लेमार्कले के भन्नु भन्दाखेरि no organisms no organisms can be living unless and until its constituent is is made up of cells made up of cells कुनै पनि अर्ग्यानिजमलाई लिभिङ भन्न मिल्दैन रे जबसम्म त्यसको कन्स्टिट्युन्ट केले बनेको छैन भन्दाखेरि सेलले बनेको छैन इस पिछाड़ी कुरा आउँदै गयो एकदम सुन्दै जाउँ हाँ? <coughs> है भाउ प्लिज सुन्दै जाउँ ल अर्को एउटा हेर त it was then after the scientist नाम एज ड्युट्रोकेट प्लिज है नाम शब्दिनु होला के he gave the concept of individuality of self individuality of self क्लासमा त्यत्रो जेनेटिक्स फिजियोलोजी पढ्दाखेरि जहिले पनि कन्सेप्चुअल कुरा गर्थेँ आज मैले सेलको स्ट्रक्चर्सबाट फन्डामेन्टल बेसिक मैले अघि नै भनिसकेँ it's not knowing everything big. San San Kura Utikai Tarikalitim Layadun Pernance. I entanced Malafrati. Yasan Malan, the entanced Garo Sankran Garo Kosin Sodaina. Garo Kinasa, the Sapakura Sots. You deprecate individuality of self aware concept policy in Wagon to deprecate. It was then after the living matter of the self. The living matter of self. The life component, the life containing component of the सेललाई रेकग्नाइज गरेको थियो एउटा साइन्टिस्टले पछि त्यसलाई त्यो लाइफ कन्टेनिङ म्याटरलाई सार्कोल्ड भन्ने शब्द युज गरेको थियो the living matter of the cell was was recognise and was called as and was called as sarcode याद छ अघि मैले अप्सनमा एउटा लेखेको थिएँ नि word sarcode can you tell me the साइन्टिस्टहरूले यो वर्ड युज गरेको थियो सार्कोड भनेर for the life containing matter the living matter of the cell जसलाई आज हामीले प्रोटोप्लाजम भन्दैछौँ प्रोटोप्लाजमको पहिलो शब्द हो क्या यो चाहिँ yes anyone can you please tell me yes Arya Karuna very good so that was Dujardin good good duzar din so it was the scientist named as duzar din who first you first confirmed out her first uh, elaborated about the living matter of the cell उहाँले सार्कोल्ड भन्ने शब्द युज गरेको थियो लेमार्कले no organisms can be Can be called as living can be called as अथवा लिभिङ जे लेख्नु भने can be called as living unless and until its constituent is made up of cells. ल आर्य आर्य बुझ्यो भयो अब हेर त no organisms can be called as living unless and until it's consistent is made up of cells ल ल मलाई कसैले भन यो लिभिङ म्याटर जुन सार्कोड भन्ने शब्द युज गरेको थियो दिन भन्ने मान्छेले है पछिल्लो प्रोटोप्लाजम भन्ने शब्द आयो अब एउटा कुरा ध्यान दिनु होला है प्लिज एउटा कुरा यहाँ भन्छु म जस्तै सेलको डिस्कभरी अब हुन त सिक्सटिन सिक्सटी फाइभतिर माइक्रोग्राफियामा शब्द युज गरे रोबर्ट हुकले होइन गौतम एकैछिन ल गौतम एकैछिन ल अब उहाँले सेल भन्ने शब्द सेल्युलीको टर्ममा जुन लेखाएको थियो माइक्रोग्राफियामा त्योभन्दा पहिला मालफिजीले शब्द युज गरेको थियो युट्रिकल्स अथवा स्याक्युल्स भन्ने सिक्सटिन सिक्सटी वानमै गराएको थियो तर तपाईँलाई सेल कहिले डिस्कभर गर्यो भन्दाखेरि अब त्यो मालफिजिङ कुरा नगर्ने त्यो क्वेसन गर्ने बेलामा यस्तो पाउँछ अब्जेक्टिभ गर्ने बेलामा सिधा सिधै यसको क्वेसन सोध्छ तपाईँलाई सेल कहिले डिस्कभर त टुक्रा नै जाने हो क्रेडिट त मालफिजीले सबभन्दा पहिला हेरेको थियो टुकभन्दा पहिला सिक्स सिक्स वानमै हेरेको थियो उहाँले युट्रिकल अथवा स्याक्युल्स भनेको थियो भनेर अब त्यसलाई टिक नलाउने कुरो बुझ्यो यो ड्युट्रोकेट अघि कसले मलाई क्वेसन सोध्यो सर यो ड्युट्रोकेटले के भन्यो भनेको सेल आफैमा एउटा कम्प्लिट अर्ग्यानिजम हो इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल को कंसेप्ट देखो तो पहले ड्यूट्रोकेट लेला living matter of the cell was recognized as sarcode by the scientist named as Duzardi. Later on, यसलाई नै हामीले प्रोटोप्लाजम भन्ने शब्द युज गर्छौँ can you please tell me who use the word protoplasm आज मैले एकदम फन्डामेन्टल मात्रै कुरा गरेँ है सेलको भोलिबाट म सेलको स्ट्रक्चर कुरा गर्छु हो आर्य भेरी गुड है लेटर अन हेर त the term the term protoplasm was used by Van Moll and Perkinsey for the living matter. The living matter ko lagi protoplasm one is of the use bariko thiyo kale bhannakari van mall ra perkinje le am i clear acha mala euta kura bhanna yo protoplasm jun hamle cell membrane को the entire component is the protoplasm त्यसको कन्ट्रोलिङ सेन्टर भनेको nucleus nucleus is that a above nucleus is that a cytoplasmic structure कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर साइटोप्लाजम भित्रको स्ट्रक्चर हो निक्लियस कि साइटोप्लाजम भन्दा बाहिरको स्ट्रक्चर के भन्ने मैले कतिचोटि फिजियोलोजी पढाउनु बेला पनि भने होला मैले प्लान्ट बडर रेसन पढाउनु बेला हो कृष्ण याद छ तिमीलाई extra cytoplasmic cytoplasm with nucleus भित्रको होइन असिमम साङ्टमले लेखेको छ cytoplasm with nucleus is protoplasm ध्यान दिनुहोस् cytoplasm with nucleus is protoplasm हेर त the term cytoplasm was given by was given by Statsberger. Statsberger. Later on, अब यदि हामीले सेलमा कुरा गर्ने भने सेलमा दुईवटा पार्ट हामीले डिस्टिङली पढ्छौँ एउटा चाहिँ मेन एरिना जानेर मेटाबोलिक एक्टिभिटी हुन्छ र जसले एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्छ nucleus control the activity of the cell activity भनेको साइटोप्लाज्ममा भएको कुरा के कुरा राखेको छौँ भनेको मात्रै हेर त यो न्युक्लियस र साइटोप्लाज्मको कुरा गर्दाखेरि यो न्युक्लियस कसले डिस्कभर गर्यो अब यो बिर्स्यो भने त लफडा कुरा हो है यो बिर्स्यो भने त एकदम लफडा कुरा हो यो Who discovered nucleus? Think it was Robert Brown. Discovered nucleus. Okay listen जब हामीले सेलको कुरा अथवा एकदम सुन्नुहोस् है मेरो कुरालाई लिभिङ अर्ग्यानिजमको बेसिक कम्पोनेन्ट सेल हो इज द्याट ओके एनिमल र प्लान्ट सेल्स प्लान्टहरू सेलले बनेको छ सेलभित्र जुन प्रोटोप्लाजम छ त्यो प्रोटोप्लाजम भनेको सेलको मेन फिजिकल कम्पोनेन्ट हो होइन जसलाई चाहिँ सेल मेम्ब्रेनले बााउन्ड गरेको छ र पुरा अर्ग्यानिजम सेलले बनायो मल्टिसेल अर्ग्यानिजम सेलले बनाऊ त protoplasm forms the physical basis of life यो कसले भन्यो भने त मलाई प्रोटोप्लाजम इज द फिजिकल यो मलाई लाग्छ कति पटक सोध्या is the physical basis of life Anyone can please tell me? Yes, Arya, Krishna, very good. Right? So this is Julian Huxley. It was Julian Huxley, J. Huxley. Ah, Dale cytoplasm भनेको स्ट्याच बर्गरले ल बाबु साइटोप्लाज्म भनिसक्यो स्ट्याच बर्गरले दियो Listen. Protoplasm is the physical basis of life. Cell, organism के लिए बना हो सेलले cell is bounded by limited by plasma membrane भित्र के छ प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म भनेको the physical component of the cell भयो नि त सो प्रोटोप्लाजमले लाइफको फिजिकल बेसिस बनाउँछ भन्ने शब्द भन्ने कन्सेप्ट कसले दिएको थियो Julian Huxley so protoplasm is the physical basis of life okay यति कुरा आइसकेपछि इट वाज ड्युट्रोकेट राम्रो सुने भयो इट वाज द ड्युट्रोकेट जसले भने कि ल ठिकै छ नि यति कुरा भइसकेपछि अब सेलको बारे कन्सेप्ट देऊ न त सेलको बारे केही कन्सेप्ट लेख न त दुनियाँलाई बताउनु त सेलको बारे बायोलोजीको इनिसिएसन भयो क्या so idea of cell theory ड्युट्रोकेटले नै भने हो तर they are not going to ask you कि gave the idea of cell theory who propose cell theory भनेर सोध्यो कुरा अब यो स्क्लिडन र स्वानले जुन इनिसियल आइडिया दिएको थियो सेल थ्योरी अफ सेलको बारे जसलाई हामी सेल थ्योरी भनेर पढ्छौँ एउटा सानो क्वेसन लेखेँ मैले यसको इलाबोरेसन भन्नु होला है तिस एउटा क्वेसन छ यहाँ हेर त which of the following which of the following was not actually included in the cell theory मैले जब सेल थ्योरीको कुरा गर्छु मैले यहाँ स्क्रिडेन र स्वानको रेफरेन्समा कुरा गर्दैछु है मैले सेल थ्योरीको लाइनहरू यतिकै लेख्नुभन्दा पनि त्यहाँ क्वेसनमा मैले अप्सन्सको रूपमा लेखिरहेका छु अप्सन ए लेखेँ मैले त all the organisms all the organisms are made up of are made up of cells and their product cells and their product okay b my a cell is a mass of protoplasm a cell is a mass of protoplasm having a nucleus in it covered by टिप्नु होला है सबै कुरालाई ल covered by cell membrane with or without cell wall. Covered by cell membrane with or without cell wall. हेर सीमा लेखेँ मैले all the cells are structurally and functionally similar. Okay, D Malikamili. Cells are formed from the pre-existing cell. Pre-existing cell. Cells are formed from the pre-existing cells, okay? अर्को एउटा अप्सन थपिदिन्छु ल म अनि सबै आउँछ है भाउ एउटा अप्सन थपिदिन्छु नि सबै आउँछ है त functions of an organism functions of an organism functions of an organism is are the cumulative are the cumulative functions of cells so मैले यो यो पुरै सेल थ्योरीको जुन कन्सेप्टहरू दिनुभएको थियो स्क्रिन एन्ड वानले है त्यसको लाइन्सहरूलाई मैले अप्सन्सको रूपमा लेखाएको छु सेल थ्योरीमा स्क्रिडेनले उहाँले गरेको जुन पहिलो कन्सेप्ट थियो सेलको बारे यसमा एक्चुअलमा उहाँले नबुझेको कुरा चाहिँ के थियो यो अप्सन्समा हो भेरी गुड सिजुका हो Arya very good Sandeep very good look माइडियो स्क्लिडेन र स्वानले प्रपोज गरेको सेल कन्सेप्टमा उहाँले धेरै कुराहरू सेलको बारे बेटर कुरा गरेका थियो होला that was the initiation of the biology होइन र भन न जहाँबाट बायोलोजी सुरुवात भयो उहाँले भनेको कुराहरू कतिपय ठिक थिए तब त हामी सेल कुरा गर्छौँ अझ पनि तर अझ पनि रियल अन्डरस्ट्यान्डिङ आएको थिएन सबभन्दा पहिलो कुरा जुन थियो सेल थ्योरीको बारे जुन उहाँहरूले भन्नुभएको थियो होइन अब म सुनिरहेको छु एन्सर पनि हेरिरहेको छु मैले रबिन गल्ती भयो तिम्रो answer Schleiden and Schwann was still in a concept of abiogenesis को मतलब हो यो न्यू सेल्स जैसे bacterial cells non living company directly आउँछ अरे न्यु को मतलब स्पोन्टेनियसली लिविंग सेल्स जेनेरेट भैया अरे नन बड़ा सेल्स को रियल कंसेप्ट था थे कि सेल कसरी बन्छ त्यो चाहिँ आइडिया थिएन स्वान स्क्रिडेनमा स्वानलाई and Schwann was actually actually knowing how the new cells are are पची गए new cells are formed from the pre existing cell. through cell division. This was elaborated by the scientist named as Rudolf Virchow. याद छ रुडाल्फ भिट्सल यो कति पटक सोधेको छ है तपाईँले यो कुराहरू अब मैले यहाँ लेखिदिन्छु ल हेर त यहाँ यहाँ यहाँसम्म लेख्छु है यो सानसानो कुराहरू छ मिस नगर्नु होला रुडल्फ भिट्साउ भनेर याद छ उहाँले युज गरेको सब स्टेटमेन्ट अमिनिस सेल्युला इ सेल्युला भनेर cells are form from the pre existing cell भनेर होइन यो यो हेर त यो जुन कन्सेप्ट छ हेर त यो मेरो अलिकति पावर कम भयो कि जस्तो लाइट कम भयो हो अब लाइट कम भएको हो छैन ठिकै छ ओके हेरौँ है यदि अब अफ भयो भने छुट्टो छौँ है हामी त्यसपछि आजको लागि लिसन हेर त रुडल बेट हेर त अम्निस सेलुला इ सेलुला लिसन केयरफुली मैले भने cells are form from the pre existing cell जब यो एड भयो भनेको स्क्लेडन र स्वानले भनेको थियोमा देन आफ्टर त्यहाँ मोडर्न सेल थ्योरी भनेर कुरा आयो सो मोडर्न सेल थ्योरीको जुन सुरुवात हुन्छ त्यसमा चाहिँ पहिलो लाइन जुन एड भयो जसबाट चाहिँ मोडर्न सेल थ्योरी भनेर कुरा आयो that was the cells are form from the pre existing cell तपाईँले सेल थ्योरी पढ्ने बेलामै स्कुलमा त्यो वर्ड पनि लेखेको थियो होला तर त्यहाँ मोडर्न सेल थ्योरी भनेर होइन सिम्पल सेल थ्योरीमा के के लाइन थियो भनेर मात्रै भने नि त तर वास्तवमा त्यो मोडर्न सेल थ्योरीको लाइन थियो अनि त्यस पछाडि जति पनि फाइन्डिङ्सहरू आउँदै गयो त्योभित्र एड हुँदै गयो क्या so this was not the statement that was use by Schleiden and फन यो चाहिँ एक्जेक्टली आइडिया थिएन यो स्टेटमेन्ट युज गरेको चाहिँ कसले रुडल्फ भिट्साउले कि cells are form from the pre existing cell र यसलाई नै भन्छ सेल लिनियज कन्सेप्ट भनेर this is call as the cell lineage concept भनेर जुन सेल लिनेज कन्सेप्ट कसले दिएको थियो भन्ने मन लाग्छ यो लाइन पनि कतिपटक सोधेको छ तपाईँलाई सुन्नुहोस् यो सबै पोइन्टलाई म इलाबोरेट गर्दैछु बिस्तारै अब पहिलो स्टेटमेन्ट हेर त सेल थ्योरीको कि सेल हरेक अर्ग्यानिजम सेल्स र सेल्सको प्रोडक्टले बन्या हो ठिकै कुरा हो सेल्स र सेलको प्रोडक्टले बनेको त सेल र सेलको प्रोडक्टले यदि अर्ग्यानिजम बनेको छ भने सेल चाहिँ के हो त सेलको डेफिनेसन सेकेन्ड पोइन्टमा बाहिर त कि cell is a small mass of protoplasm जसमा एउटा निक्लियस छ अरे सेल मेम्ब्रेनले कभर गरेको छ सेल वाल हुन पनि सक्छ नहुन नि सक्छ cell is small mass of protoplasm covered by cell membrane with without cell cell wall that was the next thing that was added in cell a cell अब सोच जब सेल थ्योरी अन्डरस्ट्यान्ड कि सेलमा एउटा वेल अर्गनाइज न्युक्लियस हुन्छ भने एउटा निक्लियस हुन्छ भने यो लाइनको अब्जेक्सन्स आयो नि त है यसको अब्जेक्सन्स आयो नि तपाईँलाई अब्जेक्सन्स टु सेल थ्योरी भनेर कतिपटक क्वेसन सोधेको छ यता मेरो स्क्रिन एकदमै डार्क आयो अहिले त्यो मलाई लाग्छ यो अफ हुन सिक्यो चार्ज त्यही भएर यो डार्क आएको छ मेरो स्क्रिन नो छैन ठिक छ नि है अहिले हेर we'll talk about objections to cell थ्योरीको जब हामीले कुरा गर्छौँ त यो लाइनकै एक्सेप्सन आयो कि हेर त पहिलो कुरा मलाई भन जब हामीले प्रोकारियोटिक सेललाई हेऱ्यौँ प्रोकारियोट्सलाई हेऱ्यौँ प्रोकारियोट्समा के वेल अर्गनाइज न्युक्लियस छ त is well organise nucleus present in prokaryotic cell and answer is के नो प्रोकारिटिक सेलमा एउटा वेल अर्गनाइज न्युक्लियस त छैन नि त भन्ने बित्तिकै हेर त यो स्टेटमेन्टको अब्जेक्सन आयो नि त यो स्टेटमेन्टको अब्जेक्सन अब्जेक्सन आयो नि जस्तै हामीले कतिपय फन्जाइहरूमा कतिपय हेर त जस्तै फन्जाइहरूमा जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले पढेको जस्तै राइजोप्लसहरूमा जस्तै न्युकोरहरूमा सेलुलर स्ट्रक्चरै देख्दैन र त्यहाँनिर चाहिँ त्यो इलोङ्गेटेड हाइफीमा तिमीले मल्टिन्युक्लेटेड कन्डिसन्स हेर्न सक्छौ मल्टिन्युक्लेटेड कन्डिसन हेर्न सक्छौ यो पनि अब्जेक्सन भयो नि त त्यो लाइनको यो लाइनले त के भन्छ भन्दाखेरि सेलमा एउटा मात्रै न्युक्लियस हुन्छ भनेर कतिपय हामीले भन्यो भन्यो भने यदि हामीले फन्जाइको कुरा गर्नु पनि त हो त्यहाँनिर एक त फिलामेन्टस स्ट्रक्चर सेलुलर स्ट्रक्चर पनि छैन र त्यहाँनिर एकभन्दा बढी निक्लियाहरू छन् त्यहाँनिर जस्तै तिमीले प्यारामेसियमकै कुरा गर्ने हो भने प्यारामेसियमहरूकै कुरा गर्दाखेरि यो जुन प्रोटोजोन तिमीले पढेको छ यसमा एउटा मात्रै निक्लेस हुन्छ कि दुईवटा निक्लाइ हुन्छ भने त मलाई यो सिङ्गल निक्लेटेड हो कि बाई निक्लेटेड हो yes n one yes binucleated हो भनेको मतलब हेर त त्यहाँनिर एउटै सेलमा एकभन्दा बढी निक्लेसेस निक्लेसको कन्डिसन पनि आएका आएन सो तपाईँले सोध्छ है यस्तो कुराहरू भनेको अब्जेक्सन्स टु सेल थ्योरीमा यस्तो वर्डहरू होला भनेको मतलब हेर त यो prokaryotic cell not having the well organise nucleus यो फन्जाइको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सेल थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सकेन तिम्रो कतिपय प्रोटिस्टहरू छ जस्तै मैले भनेको त्यहाँ बाइनिटेड कन्डिसन छ प्यारामेसियममा so they are all objections to what cell theory म अझै इलाबोरेट गर्छु त्यो स्टेटमेन्टलाई मलाई लाग्छ ठ्याक्कै अफ हुन लाग्छ भोलि भेटौँला ठिक छ कुराहरू बुझेको छ क्लास ठिक छ फिजिकल क्लास जस्तै भएको छ है छ है ओके ल thank you thank you so much आजलाई यति गर्छु thank you bye bye everyone have a good time ल पढ है अनि क्वेसन सकिन्छ